بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الأستاذ أسامة عز الدين www.usamaaiz.net www.usamaaiz.com يقدم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم آه في البداية كده يعني الواحد يدعي من قلبه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم آه الدعاء ده أنا ببدأ بيه علشان كلنا نصفي نوايانا لأن زي ما أحد الصالحين قال العلم يبدأ بالنية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم النشر إذا النية واستماع بعد النية الاستماع وبعد الاستماع الفهم وبعد الفهم الحفظ وبعد الحفظ النشر أي مرحلة من دولة تبوظ يبقى العلم ده خد طريق خطأ ولن يصل إلى الهدف المرجو منه فنبدأ بتصحيح النية احنا هنا جينا ليه كل واحد نزل من بيته ليه آه، انا واستاذ محمد جينا لهدف احنا الاثنين فاهمينه كويس قوي وكل يوم بندعي وبنقول يا رب خلص نوايانا ان الهدف ده يبقى خالص ابتغاء وجهك الكريم لان بصراحه كده لما الواحد يحسبها حتى رياضيا يلاقي ان مفيش حد يستحق ان انا اعمل من اجله غير ربنا سبحانه وتعالى فتصحيح النية يا جماعة زي ما احنا بنحاول نصحح نوايانا ونخلي عملنا خالص ابتغاء وجه الله والإخلاص ده عملة صعبة قوي وعملة نادرة قوي وقليل من الناس من هم مخلصون فكل واحد كده يفتش في نواياه ويتساءل ما بينه وما بين نفسه تساؤل مهم قوي احنا ليه بنقعد الأعداد ديت وديت أو ليه بنكرر الأعداد ديت ويا ترى هو مجرد ترفيه مجرد ترويح مجرد تغيير وجوه مجرد تجربة جديدة عايزين نجربها ولا الحقيقة احنا منطلقين من هدف أساسي هو ان احنا محتاجين ان احنا نتغير أو زي الشيخ الغزالي رحمة الله عليه لما قال جدد حياتك فرمضان كان الانطلاق وكان انطلاقة قرار لازم نجدد حياتنا نعيد تاني ترتيب بيتنا الداخلي ان الانسان ساعات لما يجي كده يروح يلاقي اوضته ولا بيته سايبه بالشهر ولا بالاسبوع ما وضبوش زي ما انت بتشوف على المكتب كده جميع الانواع اللي موجوده من اول الورق لغايه هدومك لغايه ممكن آه، جزم الجيران عندكم يعني يعني بصراحة بيبقى شكل الأوضة بشع وبنسيبها يوم واثنين وثلاثة وأربعة طب بكرة طب بعد أصل كسلان مفيش وقت طب مش عارف إيه لغاية ما بتصل لمرحلة لأ أنا مش أنا أنا نفسي كده مش هعرف أقعد مش هعرف أشتغل فبيصل لمرحلة إن إحنا نعمل إيه؟ تبص الواحد بقى آه، يتفرغ وياخد قرار إنه يوضب الأوضة وقد إيه بتبقى متعة والواحد بيوضب الأوضة بيشيل القصاصات ويشيل المهملات ويرميها في صناديق القمامة ويبدا بقى آه انا مش عايز افصل كتير يعني ربنا يستر علينا جميعا يعني فقد ايه الواحد بيشعر بمتعه اثناء ترتيب الحجره مع انها حجره وبيشعر بمتعه بعد ما يلاقي ان هو رتب الحجره ديت عشان هو قاعد في جو هادئ ونظيف وجميل طب انه اولى بالترتيب نفسك التي بين جنبيك ولا الحجره نفسنا يا جماعة أسوأ من الحجرة فيها من الوساوس والهموم والقلق والمخاوف والفهم الخاطئ المفاهيم المغلوطة كتير قوي اللي هي ما تستدعي ان لازم كل واحد مننا وخصوصا في سنك الصغير ده انا ما بقولش صغير صغير نسبيا في سنك البدايات دي يا جماعه بدايه العمر بدايه النضوج لازم تبقى دايما تاخد مبدا ان كل فتره لازم اعمل جلسه خاصه او تفكر شخصي ان انا اقعد اشوف ايه نوايايا اشوف انا رايح فين اشوف انا بعمل كده ليه ما اشوف ايه الاخطاء اللي عندي فدي النقطه يا جماعه اللي احنا عايزين نوصل لها الاول هو ايه ليه بنعمل كده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ايه احنا اقترحنا موضوعات ندوات كتير وعندنا اقتراح ندوات كتير يعني كنا عاملين هنعمل ندوه ان شاء الله اسمها جدد حياتك هنعمل ندوه ان شاء الرحمن الرحيم اسمها اعرف شخصيتك هنعمل ندوه باذن الله الثقه هنعمل ندوة إن شاء الله عن القلق والمخاوف هنعمل إن شاء الله الأسماء كتيرة قوي يعني يا أستاذ محمد لو قعدنا كده يعني مع بعض ممكن نكتب فهرس كامل بممكن إيه الندوات اللي نعملها بس غلط مشكلتي دي مش مشكلتنا يا جماعة الندوة دي الندوات دي مش مشكلتنا بقدر ما هي مشاكلكم أنتوا وبقدر ما سنكم بيبقى محتاج زي ما علماء التربية قالوا سن سن المراهقة خلينا نسميه كده لأن ده المشهور آه السن ده محتاج ان حد يسمعه قوي مش محتاج يسمع بقدر ما محتاج حد يسمعه لذلك حتى بنقول للاباء دايما يا جماعه ارجوكم تحولوا من آه، السنه تامر الى اذان تصغي بالذات في السن ده اللي هو سن من كام يا جماعه سن خطير جدا من 14 ل 21 لازم نفهم طبيعه المرحله واحنا عندنا يعني اميه دينيه عندنا اميه ثقافيه عندنا آه، آه، أمية تكنولوجية يعني لو جينا نعدد الأميات اللي احنا بنعانيها ولا أنا بنعانيها برضه لا حصر لا حصر حدث ولا حرج كما يقولون فالأمية اللي بنعانيها يا جماعة في جميع مجالاتنا وللأسف نحن نظن إن إحنا بدخولنا كلية طب أو كلية صيدلة يبقى إحنا كده حققنا قمة الأهداف ونبدأ نتعالى عن الناس ونبدأ نشعر إن إحنا خلاص إحنا حققنا أهدافنا في حين نجد أن البيت ما زال خرب وأن ما زالت المخاوف والوساوس موجودة فلذلك عندنا لستة كبيرة بالندوات بس قبل ما نقررها وقبل ما نحطها على الساحة ما ينفعش ده طريقه غير علميه اصلا ان احنا نفترض انا واستاذ محمد واحنا قاعدين بنشرب شاي ان احنا ايه الطلبه عايزه ايه يلا ننزل نقول ندم لا فعشان كده اقترحت على الاستاذ محمد مشكورا وهتناقشنا فيها ان احنا الاول نسمع تساؤلاتكم وهكلمكم دلوقتي استاذ محمد هيتكلم برضه معايا ان شاء الله في النقطه ديت هي نقطه ايه نقطه ازاي تعرض مشكلتك يعني احنا النهارده هنبقى نبدا كده الجزء الاول معلش هنتكلم برضو فيه ان احنا نبدا ازاي نعلمك تقول مشكلتك ويبقى عندك الشجاعه الادبيه انك دلوقتي تطلع وتقف وتقول انا بعاني من كذا ومن كذا ومن كذا آه، آه، كله قلق بقى انا عارف كله قلق بقى الراجل ده ايه بيجرجرنا الحته ايه <laughs> حته ملهاش اي لازمه يعني الناس هنطلع دلوقتي ونتكلم احنا جايين نسمعك لا احنا عايزين يا جماعه يحصل حوار والله العظيم الواحد لسه يعني الواحد طول الاسبوع انتوا مش عارفين انتوا في التونه قد ايه انتوا شخصيا في التونه قد ايه ليه هنعمل ندوه لا لازم نقرا احنا كنا صدينا لا لازم نقرا حاجه اقول ايه ما هو صح ولا لا فبدانا والله انتوا مش متخيلين فضلكم علينا ايه فضلكم علينا كبير فلازم نفهم ده يا جماعه وانتوا بقول دايما بقولها باعلى صوتي الناس اللي بتحضر ندوات دي ارقى عقول في البلد اللي احنا عايشين فيها ليه هو كده بيفكر يحل مشكلته بطريقه علميه ولسه امبارح قاري ان يعني امثل طريقه عند خبراء التربيه امثل طريقه احسن طريقه لمعالجه جميع مشاكل سن من 14 ل 21 هي طريقه الحوار مع الكبار بطريقه علميه قلت سبحان من هدانا لهذا قبل ان نهتدي له سبحان من هدانا لهذا والله العظيم انا ما اعرفها بس احنا اتصرفنا بفطرتنا الفطره اللي هي من خلال الطلاب لا نقعد وعندنا المكان وعندنا الطاقه وعندنا الوقت والحمد لله ولقينا الاستجابه فهنا يا شباب اللي بنعمله ده طريقه علميه 100% وخبراء التربيه هيسمعونا وهيقولوا اه صح اللي انتوا بتعملوه ده بس المهم ان احنا بدانا لازم انتوا تتجرأوا فمشكور آه، الاستاذ محمد دلوقتي هيتفضل يكلمكم عن ازاي يعني آه، تتكلم ازاي تعرض مشكلتك والجراءه اللي دي هي انا شايف ان القضيه الاساسيه ان يكون للانسان في حياته قضيه اساسيه اكبر الهموم اللي يشيلها الواحد هو مش حاسس ان هو ملوش قضيه يعني هو عايش عشوائي كده يعني بيصحى وينام ويجيب مجموعه ويخش الكليه من غير على سهم يعني من غير ما ياخد باله فهي دي ده صدقوني والله دي القضيه الاساسيه يعني انا مثلا الواحد ببقى نايم بالليل يعني في دماغه انا مثلا عاوز بعد كده مثلا اشتغل اعمل سنتر كبير واروح القاهره عاوز مش عارف اشتغل في الدعوه انا على المستوى الشخصي اشتغل في الدعوه لغير الناطقين باللغه العربيه آه عاوز بعد كده اعمل ففي حاجه شغلاني فتقوم تسد خانه ما تخليش عندي مجال للاكتئاب ولا القلق ولا الخوف لان مش هبقى فاضي اقلق اساسا فهو المشكله بقى ان احنا نكون حاطين اهداف واضحه وتكون متناسبه مع قدراتنا آه وما تكونش خياليه ويكون فيها خطوات عمليه ولو كانت بسيطه فاحنا عشان ان انا اقدر اوصل لمكان نفسي واقدر اعرف ايه اللي جوايا المفروض ان انا اكون حاطط قدامي المستقبل على ثلاث مراحل مرحله قريبه قوي وهي اليوم او الاسبوع ومرحله ابعد شويه وهي بالنسبه لكم مثلا نهايه السنه ومرحله ابعد شويه اللي هي انا عاوز اكون ايه يعني بالنسبه آه، للشباب والبنات ما اعتقدش ان في حد مثلا متخيل مستقبله بعد 20 سنه مثلا مش حاطط لده فما بيعملش ما بيتخذش اي خطوات ناحيه الهدف ده لان هو مش محطوط اساسا هو سايبها ماشيه كده فبالتالي اه ماشي بننام ونقوم وخلاص وننام ونقوم وناكل ونشرب ده مؤشر خطير جدا في منتهى الخطوره يعني ما فيش نمو اضمحلال اكتر ما انتم <laughs> مضمحلين اساسا والمخ بيقف وعمال احشيب معلومات مش عارف انا بيها ليه اساسا اللي هو حتى في شغلكم انتم في المواد اللي انتم بتدرسوها و و والمحرك بتاعي محرك لا ارادي اللي هو انا جبت مجموع يبقى هفضل آه، علمي ما جبتش احول ادبي طب وليه من بدري ما حددش ان انا عاوز ادبي مثلا دي ما بتحصلش غير يعني بنسبه آه، يعني واحد في المليون فالمشكله اللي انا شايفها ان احنا نحدد احنا محتاجين ايه او البنت مثلا كبنت مسلمه ايه اللي مطلوب منها مستقبلا يعني ما انا شايف ان البنت او الولد المفروض يفكر في نفسه مستقبلا كزوج وتفكر في نفسها مستقبلا كزوجه او حد هيبني اسره لان هو ده الهدف الازمة يعني صدقوني بالفعل يعني انت في طالبات جامعه بيشتكوا بعد ما يتخرجوا على طول من الفراغ والفراغ ده حماقه فظيعه جدا يعني يكون عندك فراغ ده تروح تكشف على طول فراغ من ايه يعني ما ينفعش في فراغ يبقى ما فيش حاجه اصلا انا مش ناوي على حاجه اساسا يعني اللي يقعد يلف حوالين نفسه ويروح حوالين كرسي الصالون ويروح عند مش عارف ايه ده ده, ده في خطر رهيب جدا جدا صدقوني الفراغ ده مرض يعني احنا ممكن اصلا يعني الفراغ ده مرض كل في فراغ يبقى في مؤشر لحاجه خطيره لازم تتعالج فورا فهو انا شايف ان انا اشوف آه، هدفين بسرعه الهدفين بتوعنا الهدف البعيد قوي اللي هو الجنه واحنا بنشوفه واحنا بعيد بس هو ممكن يكون قريب جدا ممكن يكون قريب جدا لان هو يقول لك القيامه هتقوم امتى لا قيامتك انت هتقوم امتى ما القيامه لسه عليها بدر الله اعلم بس احنا ايامنا ما انا ممكن تقوم دلوقتي اهو وانا قاعد انا قاعد هي تقوم <laughs> لا يا عم القضيه احنا بنستبعد قوي القضيه دي فبقى عمالين نسوف مثلا في التوبه او في الرجوع لربنا او في تظبيط الجانب الاخروي ده والشيطان بقى بيساعد على كده ان هو خلاص بكره بقى بعدين لما مش عارف ايه اما يجي لي فلوس ابقى اجيب طقم جديد بالنسبه للحجاب إيه لما ربنا يكرم ابقى اسيب السجاير هي دي ال ان انا مش محدد هدف هو دون اصل المشكله فاول حاجه ان انا اكون عامل الهدف الاسمى اللي هو السنتر اللي بدور عليه كل حياتي هو ان انا ادخل الجنه وادخل الجنه عن طريق الدنيا نفسها يعني انا بقول ليه ما يكونش فيه نموذج وده اللي انا بحلم بيه بصراحه شخصيا نموذج لشاب فيه كل حاجه والبنت فيها كل حاجه زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتوا لو تاملتوا في الشخصيه نفسها هتلاقوا ان هو رومانسي مع زوجاته في تعامله ناجح اجتماعيا جدا جدا ونجح في العبادات وصفاتهم وفي المعركة يكون أسد في ميدان المعركة وسياسي محنك وعلى علم كبير وتاجر كان بيتاجر وكان تاجر ناجح فاللي احنا عاوزين نسعى ليه ان انا حاسس ان انتوا كطلبه ثانويه عامه مذاكره بس ودي خطيره ومفيش مذاكره كمان لان مفيش دافع للمذاكره انت كلمت كلام محترم والله اه مفيش مذاكره لان مفيش دافع للمذاكره بالفعل واللي قاعد يذاكر قاعد قرفان من عيشته ما اه لان هو ايه قاعد كده يعني ايه حد ماسك راسه وحاططها كده على الكتاب يا اما كده هتسقط تبقى شكلك وحش في العيله مش هتسقط مثلا هتفشل وهيتحطم جواك رمز لا هتسقط هيبقى شكلك زي ابن عمك دخل ايه وبنت عمك ايه <laughs> يعني بالفعل بالفعل والله يعني كل الواحد يبقى هو دي كل اهتماماته ان انا عاوز ادخل كليه الطب زي ابن عمي <laughs> يا سلام مش هدخل طب مثلا ادرس مثلا جسم الانسان وافيد البشريه وهفتح عياده واعمل نسبه للفقراء واساعد ابن عم هي دي فعشان ما اطولش عليكم انا عاوز ان انتوا تركزوا في هدف واضح بورقه وقلم بورقه وقلم كده اه والله بالفعل الكلام ده يا اخوانا مش كلام فشل واللي حواليكم اللي بيبوظوكم فبتفضلي تنامي وتقومي كده ومفيش ولما تحس ان انت خدت خطوه تجاه الهدف هتحسي بقى بسعاده رهيبه جدا يعني هدف بعيد وهدف اقرب هدف اقرب بحيث ان انا ابدا ايه اخطو خطوات نحو إيه نجعل الهدف ده ان انا اكون فتاه تسعى الى المثاليه المثاليه لا تدرك بس السعي ليها واجب لان انا لو سعيت لل 100% هوصل لل 95 وده رائع حتى في المذاكره نفسها في كل حياتي في كل حياتي لو سعيت النهارده ان انا اكون طائع لربنا بنسبه 100% هوصل لنسبه إيه، ممتازه جدا ايا كان وما يكونش فيه خمول لان الخمول ده بيقوم واخد على سكه في منتهى السخافه فهنخلي هدف انا هحط اقتراح كده عملي ان هدف بنجح ويحط عوامل النجاح دي انا عاوز آه، آه، مستقبلا يكون ليا دخل جيد عشان افتح اسره تكون مرتاحه لان الراحه الماديه دي من العوامل المهمه يعني في النجاح نفسه الفلوس اللي بيقول لك الفلوس مش كل حاجه ومش عارف ايه الكلام المثالي ده الـ الـ الـ الهدف الاقتصادي ده هدف وكتير من الصحابه كانوا اثرياء والثراء ده كان بيساعدهم ان هم يعرفوا يطيعوا ربنا كويس فممكن تحط انت عندك هدف من دلوقتي ازاي الناس افرض ان انت مثلا دخلت كليه تجاره هفضل انا اتخرج خريج عادي يبقى انا زي قلتي لا من بدري هاخد كورسات واحسن نفسي في اللغه وبص لقدام يعني مش مش هقعد استنى لما اتخرج وبعدين اقعد اتوكس بقى ما الاقيش شغلانه اه كارثه رهيبه لان انت هتيجي بقى ايه اللي هيحطمك قدام ان انت مش عارف آه، ابني بيت مش عارف اسره هيبقى مصيرك فين على القهوه على القهوه بتعمل ايه ما انتش عارف ليه لان اللي قدامك مش عارف اه والله وتفضل كده هوب بقى عندي 30 سنه والشعر راح ومش هتلاقي حد يوافق عليك تمام آه، والبنت برضو اللي بتشتكي من الفراغ ده والله انا قعدت قعده طويله اللي بتشتكي من الفراغ دي انت عارفه آه، آه، اعدادك ان انت تبني اسره بعد كده ده محتاج منك انك تتعلمي نت تتعلمي كمبيوتر ده دلوقتي من دلوقتي لو انت في دماغك ان انت حطيتي مثلا مستهدف ان انا قدام هيبقى ليا مثلا طفل والطفل ده هيسالني وعاوزني اعلمه وعاوز ابنيه عاوز انا حاطط مثلا في دماغي ان انا ابني اطلعه صلاح الدين عاوز احطه اطلعه شخصيه جميله فعشان اطلعه شخصيه جميله ده لازم اكون انا بعد نفسي اصلا لازم تعدوا انتوا انفسكم لو انت حاطط في دماغك ان انا عاوز احفظ القران واختمه عشان احفظ انا اولادي يعني انا هقرا غلط ومش هعرف اقراهم واتعلم لغات عشان لما اقعد اذاكر اذاكر مع اولادي لان ما حدش ما فيش مدرس مثلا هيدي لابنك زي ما انت تديه فليه ما يكونش في نظره بعيده شويه يعني انا بعد نفسي من دلوقتي ان انا بالنسبه للشاب هكون اسره قدامه ازاي تبقى ناجحه وشكل شقتي هيبقى ايه ده ده طموح يخليك تذاكر اصلا يعني انت عارف الستايل بتاع شقتي وانا هبقى شكل لبسي ازاي وشكل زوجتي شكلها لبسها ازاي واولادي اي نوع من المسادر يحصل فلوس وعشان احصل فلوس لازم يكون عندي علم اكون متميز ما هو اللي هيشتغل هيشتغل ازاي طب تروح الشركه تقول له انا معايا كمبيوتر ومعايا لغه ومعايا الماني ومعايا فرنساوي ومعايا كذا فهو ده اللي بتتوازن على اساسه فتقول له انا معايا بكالوريوس تجاره <laughs> هيقول لك وانا كمان اللي هو <laughs> شغال ناس آه. ف آه، آه، خلاصة القول ان احنا عشان نقدر نعرض بقى المشاكل هنحط الاهداف ونطلع العوائق بقى العوائق هي تبقى دي المشاكل اللي نبدا نستفسر عنها ان انا عندي وقت فراغ اقضيه ازاي ان انا بيضيع مني وقت كتير ان انا مش في خط ربنا كويس ان انا اليوم مش مكفي ان انا اعمله هي دي بقى اللي التساؤلات اللي هتطلع من خلال العوائق اللي قدام الاهداف انما اكون ماشي عشوائي انا اصلا ما اعرفش ايه مشكلتي انا قلت لكم قبل كده ان انت بتبقي مكتئبه ولو حد سالك مش هتعرفي تجاوبي مكتئبه ليه لان بالفعل مفيش كده تقول لي كده وخلاص مفيش حاجه اسمها كده وخلاص لا هو انت مكتبه لان مالكيش اهداف ومفيش حاجه واضحه وحاسس ان انت بتتعبي قوي في المذاكره ومفيش آه، مقابل خلاص بس احنا دلوقتي لازم نسمع الطلبه نسمعكم نسمعكم ليه؟ لان لازم انتوا تبداوا تتكلموا اه ما هو لازم بقى طبعا آه كون ان انا اقدر اعبر عن افكاري واقدر واقدر اعبر عن هدفي ده شيء رائع بنلاقي طلاب يا جماعه وفي وسطكم والله العظيم الطالب الاقيه في ثالثه ثانوي جايب 65 70% جايب 90% جايب 80% اللي هي المجاميع اللي ما بنقولش بقى ايه يعني المجتمع كله ما بيشاورش عليه ده بيقولوا فشل اقسم بالله انا لما بقعد مع الطلاب دي وانا بقسم بالله مخ عالي مخ عالي جدا تفكير عالي جدا ومواهب خلاقه خلاقه بمعنى كلمه خلاقه ولو استفيد من الناس دي وتوجهت صح هيبقوا احسن مليون مره من اللي جابوا 100% انا مش بقلل القدر اللي جاب 100% بس انا بقول ما نمولش اه يا حته ان شاء الله اكتئاب اكتئاب في اداب اكتئاب اكتئاب في اداب النهارده اكتئاب في اداب فعشان يا جماعه آه، المهم نرجع لموضوعنا الاساسي عشان نرجع لموضوعنا الاساسي آه، عايز الطلبه بقى دلوقتي آه، اللي عايز يسال يسال بس سؤالك يا ريت تكون محدد تبقى انت عارف انت هتسال في موضوع واحد طب يا جماعه انا برضو الخص آه، يعني اقول مشكله زميلكم عشان كانت صوتها واطي شويه نقول مشكله زميلتكم تانية وهي مشكله عميقه جدا وقد ايه لمستني من جوايا رغم ان هي انا مش اللي لمسني كلامها اللي لمسني طريقه عرضها للمشكله فواضح ان هي ورا كلامها كلام كتير قوي وواضح ان هي في جرح عميق قوي جواها بسبب بعد عن معلومه واحده ممكن في الدين انت مش واخده بالك منها اللي انت بتقولي فيه ده يا ندى اللي هو المخاوف المخاوف ان انا خايفه اسمع خبر وحش خايفه اطلع اسمع خبر ان لا قدر الله ان امي ماتت او ان اخويا حصل له حاجه او ان انا سقطت او او الى اخره نرجع لجذر المشكله يا ندى يمكن انا هرد على المشكله فورا عشان بسرعه تبقى كل مشكله محدده انما بنسمع خمس ست مشاكل نلاقينا في الاخر ناقشنا مشكلتين بس فانا هرد على مشكلتك فورا يا ندى والاستاذ محمد لو عايز يعلق او مشكورا يفضل يتفضل يعلق اللي انت بتعمليه ده يا ندى اخطر شيء لو ما عالجتوش من دلوقتي الفكره اللي انت بتفكري فيها ديت اسمها بيسموها علماء النفس الفوبيا فوبيا يعني مخاوف المخاوف في مخاوف طبيعية في مخاوف مرضية والمخاوف المرضية درجات اول درجات المخاوف اللي انت فيها دلوقتي اللي هو الخوف من ايه الخوف من المصير الخوف من الغيب الخوف من ان حد يموت الخوف الخوف لو استمرت ورا المخاوف ديت بتنقلب والعياذ بالله الى مرض خطير جدا اسمه الوسواس القهري والوسواس القهري ده من العذاب اللي ممكن لو تسلط على إنسان يعني أنا أعرف ناس كتيرة و... وعلى درجة من القرابة ليا شديدة جدا يعانون من هذا المرض لذلك أنا حاسس بقد إيه أنت متألمة لأن أنا شفت قد إيه مت... أمي متألمة على الشخص ده وقد إيه أنا تألمت على الشخص ده إنه تحول من إنسان منتج إنسان رائع إنسان كان ضحكته بتملى الدنيا دي كلها إلى إنسان عبد لوساوسه وعبد لتصوراته العلاج ايه انا ده العلاج هو تصحيح من البداية الجذر بتاع تفكيرك انت سيبك من ان امي ممكن تموت لا قدر الله ربنا يديلها طول العمر سيبك من ان اخويا ممكن يحصل له حاجة سيبك من اي حاجة خالص ارجعي على اسوأ الظروف ان ده حصل يعني شوف انا هفضل معاك عشان المخاوف يبقى لها منطق على اسوأ الظروف ان ده حصل لو ما حصلش دلوقتي هيحصل بكره هيحصل كمان سنه هيحصل اذا هو قدر محتوم الله يبقى الفكره قدر صح يا ندى يبقى ايه الحل الحل انك تستسلمي للقدر الحل انك ترضي بقضاء الله ان دي سنه الله يبقى اول مرحله ان انا رميه حملي على الله ان ده قدر قدر ان ما حصلش ده النهارده هيحصل بكره هيحصل بعده فده قدر الله طب واستاذ الفراق ده لا ما هو المؤمن المؤمن صحيح الإيمان يفهم إن الفراق حتى لو حصل موت الفراق مؤقت أنا حليت مشاكلي كده إن حتى لو حصل فراق لزوجتي أو بنتي أو أبويا أو أمي أنا والدي توفي, توفي وأنا في تانية ثانوي فكانت كارثة بالنسبة لي كارثة كبيرة جدا وكنت معتمد عليه نفسيا وعاطفيا وشخصيا وعقليا ومع ذلك أخذ مني فأنا اتزلزلت بسبب الموضوع ده ما طلعنيش من التجربة دي وكنت فعلا نفس المخاوف اللي أنت بتقول عليها دي بالظبط يعني هو فضل أكتر فترة طويلة مريض فكنت دايما اروح البيت حاجه من الاثنين يا يقولوا لي خف يا يقولوا لي لا قدر الله مات انا كنت رايح بالمخاوف دي وبدات المخاوف تنتقل من الوالد للام طب ايه الحل الحل ان انا افضل عبد للمخاوف ديت اذا ندى تحل المشكله من اصلها المشكله بينك وبين ربنا المشكله مش بينك وبين اي حد المخاوف دي ممكن تكون راجعه للطفوله ممكن تكون راجعه لحاجات كتيره قوي اسبابها مرضيه كتير لكن الحل ايه الحل هو الاستسلام لله وهو الا بذكر الله تطمئن القلوب وفهم الحياه برؤيه شامله يا ندى برؤيه شامله زي ما قلت لك حتى وان حدث بيقول لك ما فيش حاجه تطمن البني ادم الا ما يتخيل اسوا الظروف اسوا الظروف تخيليها لو حصلت حتى اسوا الظروف هعمل معاه ايه النقطه الثانيه يا ندى مش عايزك تمشي ورا الوساوس دي كنت لسه قاري قاري جمله جميله قوي اذا ظننت فلا تتحقق واذا تطيرت فامضي يعني لو انت ظنيت في شيء مش عارف ده صح ولا غلط ما تفضلش تجري بقى وراه وتتحقق وتقول ازاي طب هيحصل امتى طب هيجري اذا ظننت فلا تتحقق واذا آه، تطيرت تطيرت يعني ايه تشاءمت التشاؤم اعمل ايه بقى في حاله التشاؤم التشاؤم امضي يعني اعكس اعكسي حالتك وبعدين هتبص تلاقي تتنقل حاله الوساوس ديت اه طب ما جايز انا ما غسلتش ايدي في الوضوء اه طب ما ارجع ما اتوضى تاني اه يا نهار ابيض ده انا ما قفلتش باب الشقه طب ما ارجع اقفل باب الشقه تاني قفلت باب الشقه ونزلت طب ما جايز بقى انبوبه الغاز مفتوحه اه طب ما ارجع بقى اقفل انبوبه الغاز بقى مش هتخرجي فتخيلوا الحاله ممكن اللي انت توصلي لها ايه انت شوفي نفسك كمان سنه وانت اسيره الوساوس دي واوصيك يا ندى اوصيك وص... يعني عشان استاذ محمد اتفضل يرد اذا كان عايز يرد على سؤالك كمان اوصيك يا ندى ب... بجد بص... باذكار الصباح والمساء من قلبك قوليها وانت نايمه على مخدتك بالليل كده اهوت افضلي كلمي ربنا والله هيرد عليكي يا ازاي يعني يا استاذ هو انا سيدنا موسى لا انا ما بقولش كده بس هيرد عليكي اقسم بالله هيرد عليكي بحاجات كتيره لان لغات ربنا كتير هتلاقي قدامك حاجات في الواقع هتلاقي الهامات بتقع في قلبك هتلاقي كلمه تسمعيها ايه قرانيه جميله وتترددي دايما الا بذكر الله تطمئن القلوب واوعي يا ندى نصيحه اخ تسترسلي ورا المشاعر دي اوعي اتفضل يا محمد هو الاول انا استغربت من السؤال انت بداتها صح بصراحه <laughs> الاول يعني بداتها انك اللي انا استغربت من السؤال انا بس انا مش عاوز الجو ده انا ده يعني فكها عشان انا مش عارف اتكلم كده آه الاول انا استغربت من سؤالها ان هي خايفه من فقدان الحبيب وماليش انا خفت لحسن انا اموت ده انا استغربت منها يعني قالت آه. ماما وبابا مش عارف مين وجابت كل الرجاله ما عدا يعني. فانا استغربت من السؤال ده مع ان ده بقى اللي المفروض هو اللي يطغى على الثاني يعني المفروض اه ما لا ما تبقاش آه، قلبه بخوف وسيدنا علي يعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غد ودي سياسه المؤمن الحق عشان يحقق نجاح اصل هو الواحد لو فكر كده يبقى اقعد بقى مش هكمل مذاكره واللي داخل كليه مش هيدخل الكليه ما انا هعمل ايه اصل الواحد لو فكر بالنظره دي يا ندى يعني بالفعل الحياه هتقف فورا فورا يعني انا عارف دلوقتي ان انا بعد يوم واثنين هموت لو قعدت ركزت في القضيه دي من منظور دنيوي مش ديني هتقضي عليا في لحظه ما هو انا ايه قيمه بقى انا عمال اذاكر وادخل كليه الطب وبعدين وانا على البابا اقوم اروح ما هي مشكله كبيره دي جدا انما لو انا بقى منظم حياتي ان اولا ان مش هي دي النهايه يعني هي الدنيا مش هي النهايه أه هبدا اعمل للدنيا كان انا فعلا المقوله دي تحطها كده نصب عينيك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا في الدنيا انا مخطط ان انا اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكان انا يعني ايه خالد وبالنسبة لأمور الآخرة كأن أنا هموت في أي لحظة وهتقوم قيامتي وفضلا عن غيري بقى ده أنا بقول لك أنا هتقوم قيامتي أنا فضلا عن غيري إن أنا هموت في أي وقت دي نقطة النقطة الثانية شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله آه، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وما كان ذلك لأحد غير المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني في كل الامور احنا عاوزين بقى نرجع لنقطه العقيده واليقين هي دي اللي تهديني في كل امور حياتي لان انا لو بصيت بالنظره دي هلاقي ان ملهاش اي لازمه ان انا اقوم اعمل اي حاجه خالص بقى ما ممكن وانا قايم اقوم اموت او ممكن اقوم اسمع خبر وحش لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم شوفي بقى نزلت له بدي انك ميت وانهم ميتون مش مش مش مش, مش هو اللي بيركز ده ربنا اللي بيجيب راسه كده وبيلفت نظره انك وبالتوكيد بقى انك ميت وانهم ميتون لو هو بقى وقف عند الايه دي ووقف وركز كويس هيلاقي حياته كلها اتقلبت لجحيم لكن هو مؤمن ان الدنيا دنيا صغيره وقيامه الانسان تقوم في اي لحظه فبالتالي مش هي دي النهايه اسمعي والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم يبقى انا اساسا امي وابويا واخواتي وكده لو انت بقى في حب صادق ليهم يبقى احنا هنتكاتف مع بعض عشان نتقابل في الجنه بحيث ان الفقدان زي ما قال الاستاذ اسامه هيبقى حتى لو حصل هيبقى فقدان وقتي ودايما الواحد تعرفه لما الواحد يفشل في حاجه في, في حياته بينظر للدنيا بمنظار الاخره تلاقيها هانت يعني انا خلاص شويه عيال طلعوا من عندي من الدرس ولا مش عارف ايه ولا كده الواحد يقوم باصص ايه الحياه نهايتها الموت والموت فيه جنه ابديه او نار ابديه فتلاقي العمليه مصيبه الدنيا هانت ايا كانت هي بقى ف وبعدين ياما ناس فقدوا احباء ليهم وهو هنا الابتلاء الحقيقي ده يمكن تكون دي ايه منحه يمكن اكون انا فقداني لابويا وامي او اي حد آه، حبيب ليا ممكن تكون منحه مش محنه ممكن تكون منحه ليا لكن النصيحه الاخيره بقى دنيويه بحته آه، تعودي في حياتك ان انت ما تسنديش قوي قوي قوي على اي حد مهما كان عشان لو بعت ما تقعيش دي نصيحة أخوية أنا شخصيا باخدها في حياتي أبويا بحبه كويس جدا وهم بحبها كويس جدا لكن أنا دائم التخيل الحياة بدونه معلش إحنا بنتكلم بواقعية مش بعاطفية دلوقتي لازم أتخيل الحياة بدونه عشان لما تيجي الصدمة هتيجي هتيجي وممكن سبحان الله العكس والله واحد عنده 80 90 سنة وابنه شاب وهو اللي يروح ميتم ابنه انت فاهمه ازاي يعني انت قاعده خايفه قوي على بابا بتاع وانا خايف على ابويا وبعدين العمليه تاني فهي دي عاوزين نحطها جنب بس هي تبقى ايجابيه قوي لو كانت دايما محركاني تجاه عمل الخير في الدنيا عشان انا خايف لده وبقى حبي للانسان دون ان انا اخاف عليه من الموت وهو عاصي هي دي القضيه يعني ان انا اخاف عليه لاحسن يموت يتعذب فيموت هيموت ماشي قضيه طيب. بس الصح بقى ان انا اركز له ان انت لو بتحب بابا صح او ماما صح او اي حد ان انا ركز له اوعى يموت وهو على معصيه لاحسن يروح يتعذب هو ده الخوف اللي بجد بقى لو بتحبيه بجد او بتحبي حد بجد وده هنخصص لها ندوه الحب الحقيقي مفهومه لان هتلاقي ان احنا كلنا حبنا لبعض مزيف آه ندى كمان تاكدي يعني عشان اسمع سؤال زميلتك بس انا جاني خاطر كان لازم اقوله لك تاكدي ان لو حدثت المصيبه ربنا هينزل معاه السكينه تاكدي اتفضلي ايه ها هو نفس المشكله انا كنت متعلقه بوالدي بشده اغلى انسان في حياتي بحبه ابويا الله يرحمه احلامي كلها لازم لازم معاه يوم ما بيجي ويتكلم كده ببقى عندك اهو لازم عارفه كل حاجه فيه بحبها متدين كان عاجبني جدا ان هو متدين رغم كل ده انا كنت عارفه ان انا هفقده لان حتما كل الناس هتموت كان في بقى فيه هو حاجه كل ما قاعد لازم لازم بيكسر جدا من ذكر الموت وهو قاعد ما انا هموت ان شاء الله مش عارفه ايه وهو ما تقولش كده هو كده راح معيط كل ما كده تقولش كده راح معيط فجه جه طبعا هو توفى في رمضان اللي قبل اللي فات ف... فالمهم طبعا اتوفى مش هنا هو بيشتغل في الكويت قبليها باربع ايام انا عرفت ان هو تعبان البيت كله كان عارف انا الوحيده ما كنتش عارفه ان هو تعبان انا جوايا انا مش عارفه مش عارفه اتكيف مع مع حاسه ان في حاجه غلط حاسه حاسه ان انا ان هو في حاجه آه... مع ذلك فضلت برضو بحاول ان انا انسى كل ده جيت فوجئت ان هو قالوا لي بابا طب انت مش متخيله مقدار الصدمه دي كان عامل عليا ازاي تخيلي ان اغلى اغلى حد في حياتك آه، واحد كده حاطط معاكي كل احلامك آه، يعني بيحبك جدا وانت بتحبيه جدا يعني متخيله بقى ان انت كده يعني ما كان حد بس يقول كلمه او يهزر يعني ما في الكلام يقول كتير يا يعني. بنت كذا ذلك كان ممكن كده اشوطه ازاي تقول على ابويا كده فتخيل كل مقدار الحب ده بعد بعد ما توفى انا انا مت... انا عامله ايه ده انا لسه عايشه ازاي يعني ما كنتش متخيل ان انا اصلا لسه عايشه بعديه بس طبعا يعني كنت لسه في بدايه تديني يعني فوالله والله انت مش خير ربنا كرمني ازاي بعدها سامعه بصي اللي حصل في بينا علاقه لحد دلوقتي طبعا الناس كانت هتقولي اتجننت لا بس هو في علاقه ازاي بنام ببقى تعبانه جدا بقول يا رب بجد يعني بابا كلمته ممكن لما تتقال لي كده خلاص حياتي كلها تتغير ابقى نايمه متضايقه وزعلانه ممكن يعني ما اكونش دعيت قبل ما انام انام الاقي جالي في رؤيه حليه مشكلتي كلها آه، بعديها مثلا آه، اصل في طريقه بتحبيه بتحبيه يبقى الحب مش مش مش لحد ما يموت بس بعد من بعد ما يموت مثلا بتدعي له دايما ما فيش ما فيش اي حاجه لازم اعملها لازم بقى يعني نصه بيني وبينه فحاسه ان هو موجود معايا دلوقتي حاسه طب انا هعمل له ايه يفرحه يخليه يفضل يحبني هو عارف عارف كل حاجه دلوقتي هي تصورها بدون مقاطعه كلامها تصورها منين؟ تصورها عقائدي ما تحلتش مشكلتها الا بان هي تخيلت ان هو دلوقتي محتاج الدعاء محتاج القران مش تقطع سن مش تقطع سنها كده في الايام صح ولا لا؟ ان لما حد حد يموت له يعمل ايه؟ هو هو الهدايا دي الثبات اللي هي بتتكلم بيه دلوقتي والجرح العميق اللي جواه والمعادله الصعبه اللي بتتكلم هي آية بيها دلوقتي يعني ثبات مع جرح عميق ايه, إيه ده؟ دي من عند الله بقى ما انا بقول لك السكينه انا انا صاحب نفس التجربه السكينه مش عايزين نطول في الموت يا جماعه شويه عشان الواحد بصراحه يعني الموضوع يعني فيعني يعني اي تجربه حقيقيه قدامك هي وتجربه الاب ممكن تجربه اي اي تجربه اخرى لا واللفظه بقى من كده ايه في المدرسه مثلا والله موقف مش هقدر انساه طول حياتي راحة عايزه اعمل غياب فبعدين بتقول لي طب فين بابا ولا كده فقلت لها بصي حضرتك هو ماما في البيت ماما في البيت ومش هتقدر تيجي وبابايا متوفي قالت لي طب اجري بسرعه عند الدكتوره قولي انا بابايا متوفي هتديكي الشهاده على طول بصيت لها كده ده ايه ده يعني <laughs> فين إيه؟ عايزه ايه يعني بيجروا عليها مش عارفين تجيبوها يعني بركته هو ميت موجوده انت لسه واقفه روح قولي لها انا بابايا انا بصيت لها كده كنت خلاص يعني انا مسكت نفسي كنت اقول لها انت ايه انت ما عليكيش قلب مش ممكن فرحت بقى الدكتوره وقفت قدامها كده قالت لي عايزه حاجه قلت لها لا سلام عليكم <laughs> رحت طالعه الفصل شكرا يا ايه وانت بجد عبرت انت يعني مثال حي حي نابض يرد احسن من اللي انا قلته انا واستاذ محمد 100 مره يعني قدر حب الوالد ده قد ايه وقد ايه كنت بتاثر وببكي كده مش قادره اقول لك ايه عشان فراقه بس بجد هو هيفرح ان انا في يوم من الايام هوصل واحقق له اللي هو كان عايزه سؤال تاني بقى يا جماعه عشان ايه <laughs> يعني اتفضلي اسالي يا بنتي انا ممكن اقول من اسباب الاكتئاب برضه بالنسبه ثانويه العامه حب برضه بابا حبهم لبابا ومامتهم بعيد عن انهم هيموتوا لا مش بعيد عن كده كمان لان ممكن آه، يعني ايه بابا وماما مثلا عايزين في حاجه واتعب ان انا واتعب ان انا عايزه احقق الحاجه دي وعايزه ابقى هي وايه ومثلا يحصل مثلا لا قدر الله في الثانويه العامه ما جابش مجموع مثلا الكليه اللي بابا او ماما مش عايزين ادخلها فبتبقى مشكله يعني ايه بحس برضو ان انا تعبانه وزعلانه ان انا ما جبتش المجموع اللي بابا عايزه او اللي ماما عايزاه ويبقى ضغطهم بقى او الضغط الجامد كمان منهم طبعا بعيد عن انهم بيحبوني او كده لكن هم كمان بيعملوا لي كل اللي عايزاه اي حاجه اطلبها بيجيبوها اي حاجه عايزاها بيعملوها فدي برضو ممكن تكون سبب من اسباب ال... من سبب نخلوهم يشوطوا <laughs> آه، طبعا هي مشكله البنت دي مشكله واقعيه يعني اقرب لواقعنا كلنا لان مش كل واحد بيخاف ان ابوه يموت هي خايفه ما تحققش امال اهلها وامال الاهل آه، نوع من الفرض علينا وهم بيحققوا رغباتهم فينا اكتر ما احنا بنحقق رغباتنا الشخصيه ودي كارثه ولسه كنا متناقشين في النقطه دي من شويه ان احنا يا ترى هل احنا بنحقق رغباتنا احنا هل احنا اللي عايزين نخش كليه طب هل احنا اللي عايزين ننجح هل احنا اللي عايزين نجيب مجموع كبير ولا هو مجرد زي ما زميلتكم قالت بكل صراحه وطلاقه ووضوح هو نوع من ان انا مش معقول بعد اللي عملوه لي ده كله انا ما حققش رغبتهم وبالتالي فيها نوع من المخاوف يعني في نوع من الفوبيا تاني ان انا خايفه ان انا ما حققش رغبه ابويا او رغبه امي او اكسر بخاطرهم طبعا اشكرك من قلبي على هذا الاحساس الراقي ليه احساس راقي ليه عشان في العكس احنا محتكين بطلاب كتير قوي يا جماعه ما يهموش يكسر قلب ابوه ما يهموش يجرح قلب امه ما يهموش هو ايه يعني هم ماشيين في وادي وانا ماشي في وادي فبيبقى اولاد عندهم نوع من العدوانيه ونوع من برود الاحساس وبلاده الاحساس وصلت لدرجه ان الام ممكن تكون بتتقطع من الالم او الاب يتقطع من الالم وهو بارد وقاصد يبقى بارد عشان يزيد من عنائهم انت عكس الموضوع ده خالص انت خايفه ما تحققيش رغبته ردي الوحيد على الموضوع ده سؤالك صعب جدا ان احنا نحلهولك ليه لان احنا لازم الاول نغير فكرة اولياء الامور شخصيا عن التعليم واهدافه تخيل بقى دي مع لها قد ايه ان شاء الله يكون شعرنا ابيض واسناننا وقعت وانتوا كملتوا الاتجاه يعني احنا لازم الاول نفهم اولياء الامور علشان خاطرنا وبنقولها في كل حته ويا رب صوتنا يوصلهم نفسي كل ولي امر اقعد اقول له بلاش تعلم ابنك عشانك علم ابنك عشانه يعني ما تحققش رغبتك القديمة اللي انت ما عرفتش تحققها في ابنك وده الاسقاط ده موجود جد كتير جدا يا جماعه طبعا هم بيعملوه بحب يا جماعه يعني هم بيعملوه بحب ما اوعوا اوعوا نشك في اهداف اولياء الامور اهداف اولياء الامور جميله جدا بس المشكله ان فيها نوع من انواع عدم العلم بشخصيه الطالب عدم العلم بامور التربيه ونظريات التربيه الحديثه كل نظريات التربيه الحديثه يا جماعه كل نظريات التربيه الحديثه بتقول يا ايها الاباء اسمعوا لأولادكم ووجهوهم ثم اتركوهم ما تجبروش تخش كلية كذا ولا تجبروا تخش كلية كذا طب تخفيفا للوضع احنا مش هنعرف نحل المشكلة ديت انك انت تزعلي بابا وماما لان مهما قلنا وجبت مجموع قليل هتزعلي بابا وماما مش كده ولا لا لان الاب والام مش هيرضوا عن المجموع طب ايه الحل الحل انك انت عشان تحققي الهدف ده غيري نيتك في ايه انا مش هحققه لابويا ولا لامي انا مش هحققه له انا هحققه علشان اتقل ديني كويس عشان الاسلام ده يبقى فيه واحده ناجحه انا هجيب 98% او قدر الامكان نيتي كده حتى لو ما جبتش 98% انت خدت الاجر اصلا انا نيتي اجيب 98% ليه علشان انا ابقى مسلمه ويقولوا الاسلام ده اولاده ناجحين زي ما بنقول كتير قوي ارجوكم ما تفضحوش الاسلام لأن الفشل هو فضيحة للإسلام لأن بيقولوا أهو آدي المسلمة آدي المسلم فاشل في دينه فاشل في حياته العلمية فاشل في حياته العملية دي نقطة النقطة الثانية انك فعلا تعملي اللي عليكي حتى لو عملتيه عشان الاب والام مش عشان الجامعة ولا المجموعة ولا عشان على رأي استاذ محمد بقولها كتير انت عايز تخش الطب ليه زي ابن عمي آه، صحيح ما هو انا عايز اخش الطب ليه آه، هدف ايه ان انا عايز ابقى زي ابن عمي فانت عمل حاجة امر يعني إيه ازاي ابن عمك يجيب اعلى منك يعني اه انا احنا يا جماعه متفقين بس عشان ما يبقاش كده ايه اولياء الامور ما عادش يجيبوكوا هنا تاني يعني ايه فمتفقين الاول ان اولياء الامور اهدافهم ونواياهم طيبه يا جماعه ما فيش ولي امر في الدنيا الا بيحب ابنه لان ده حب حقيقي وحب فطري حب ما حدش يشكك في النقطه دي ممكن الاسلوب اللي بقى فيه اختلافات وعلى فكره ده من فجر التاريخ لغايه دلوقتي يا جماعه الاختلاف ما بين الابن والاب ده طبيعي جدا دي طبيعه حياه سنه حياه اختلاف ما بين اهدافهم وما بين قيمهم فانا عشان بس اختم كلامي حاجه الاولانيه انا هذاكر وهجتهد عشان ده امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه انا هذاكر حتى لو عايز احقق الرقم ده عشان اتقل ديني وابقى فعلا شخصيه ناجحه في الاسلام انا هذاكر حتى لو عايز احقق لهم رغبه عشان ده بر والدين لا هو يعني هو المشكله مش بيقول لك مثلا ايه, إيه،, إيه، هو يقول لك انت عايز تدخل ايه تقول له مثلا اتناقشي اتناقشي اتناقشي قولي له لا يا بابا اصل انا عايز اخش كذا عشان كذا على فكره الحوار جميل بس ما هو ما انت عمرك ما تقدر تحاول تعوض يعني شوفي لو انت بص انت عمرك ما هتقدر لو انت داخله الحوار بالجمله دي يبقى عمرك ما هتقدر أيوة في اي حاجه اصلا في اي حاجه اصلا بصي انا يعني يا جماعه من ضمن الحاجات اللي انا مش هتكلم عن نفسي شخصيا اتفضلي انا ليا تجربه مع الموضوع ده عايز اقول لك هو دكتوره ياسمين صح؟ اه قولي يا دكتوره ياسمين ايه الموضوع؟ انا آه، قلت ابتدائي مع بابا ثانويه عامه اه المجموع عالي جدا اه بس شرط يعني على اساس ان انا احط رجلي على رجلي واختار الكليه اللي انا شايفاها تناسب مع عقلي او مع تفكيري او تمام تمام فجبت المجموع الحمد لله طبعا يأهلني ان انا ادخل اي كليه الحمد لله آه، قلت ان جه المجموع آه، ماما تنام تحلم ان انا دكتوره <laughs> وبابا يشوف رؤيه ان تيتا قالت له بالليل ان آه، ياسمين دكتوره عالجتني ولما كنت تعبانه وبدات انا اصلي اقول طب يا رب لو انا دخلت الكليه اللي انا عايزاها انا اساسا ليا background حلو قوي في الكمبيوتر وكده آه، كنت دارس hardware software تبع تبع شخصيتي مش ما كانش تبع دراسه <laughs> فكنت انا اتمنى ان انا اكمل في الموضوع ده كنت شايفاه انه مناسب ليا كبنت ان وظيفتي ما تخلينيش ابقى عندي نبطشيه الصبح ونبطشيه بالليل لاني في الاول وفي الاخر زوجه ف دراسه بالنسبه لي كبنت هلاقيها على مكتب وحاجه محدوده فطبعا انتهى النقاش انتهى وفي احنا قلنا انا ممكن ادخل كمبيوتر وبابا ما يبقاش راضي عنه فالنتيجه تبقى ايه فشل خلاص او ان انا امشي امشي في الكليه اللي انا عايزاها وبابا ما يبقاش راضي عني برضه النتيجه ان ربنا مش هيكرمني لا انا هدخل الكليه اللي بابا عايزها دخلت الكليه اللي بابا عايزها والله العظيم ان في سنه ثانيه بابا قال لي حولي من conseguir. كده تانية وتالتة اللي قاعدين ثانوي دلوقتي بيسمعوكي اتفضل والدنيا كلها اتفضلي على كلام كتير قوي وواضح انك شخصيه مرنه ولما ما حققتش الهدف عرفت تفلسفه يعني هي هي دخلت كليه طب مجبره وبعدين لقت ان الطريق وحش وبعدين حست ان هي وقعت وحست ان في اكتئاب بس بص لما غيرت فلسفتها حبت الكليه تاني ايه فلسفتها ان انا لخصت كل جمله يعني هلخص كلامها كله ان انا دخلت عشان رضا ابويا وبعدين لما كملت الطريق قلت طالما دخلت على رضا ابويا يبقى اكمل ان انا ادخل لرضا ربنا هي دي دي خلاصه اللي, اللي قالته بس انا عايز بقى يعني معلش يعني تشبث شويه آه، بايه بقى مش عايز نخضع شويه مع ان ده كلام ده ممكن يزعل اولياء الامور بس مش عايز نخضع شويه لاحلام اولياء الامور شوفوا لو انت متمسك قوي بانك انت ما تدخلش الكليه ديت الاب هيرجع لورا وحمله المسؤوليه قول انا ممكن اخش الكليه دي وافشل بس على شرط يكون رفضك رفض منطقي زي ما قلنا مليون مرة ما يكونش رفض مبني على العناد ومجرد الاختلاف انا مش عايز اخش طب ليه عشان بابا عايز يدخلنا طب انا بقى مش داخل طب عارفه الفكره دي انا بقى عشان هو عايزني اخش طب انا مش داخل طب لا ايوه اولا احنا يا جماعه بنقول نجيب مجموع كبير احنا مالناش دعوه بالكليه احنا ما بنتكلمش في الكليه آه، ياسمين طبعا آه، بسط للموضوع دكتوره ياسمين بصت للموضوع من جانب عاطفي انها ترضي الاب وترضي الام وده طبعا رائع بس انا خايف يا ياسمين ان ده يتسرب ليكي حتى في الزواج ان انا اتزوج حسب رغبه الاب والام ودي كارثه يا ياسمين اساليني انا انا شفت ناس كتيره قوي تزوجوا علشان ارضاء للاب والام النص الزواجات دي على فكره الزيجات دي ما بت... ما, بت... ما بتفلحش لان انا لو حتى كليه طب قدرت افلسف نفسي فيها لكن مش هتقدري تفلسفي نفسك انك تعيشي مع حد ما انتش عايزه تعيشي معاه فجماعة مش ما... هم حقهم علينا كبير بس حقهم في ايه واخفض لهم جناح الذل صح لكن مش من حق مش من حق ولي الامر يجبرني احقق حلم على فكره ده مش بر يعني انا لما لما لما اخش حاجه انا مش عايزها عشان ارضي ابويا طب ما انا هفشل فيها او مش هلاقي نفسي فيها فعشان اخلص الكلام يا جماعه في النقطه ديت تحقيق رغبات اولياء الامور يكون شرطه ان انا مقتنع ويكون شرطه ان هو بتناقش بتحاور مع الاب او الام وده راي شخصي اي نعم في نوع من من التمرد لكن هو تمرد مقبول يا جماعه لان اولياء الامور لازم تتعدل النقطه دي عندهم انك ما تخلوش اولادكم يحققوا احلامكم خلوا اولادكم يحققوا احلامهم هم حتى علي بن ابي طالب بيقول ايه انه حدثوا اولادكم بلغه غير لغتكم فانهم قد خلقوا لعصر غير عصركم ممكن هو يكون دكتور زمان ناجح مش شرط العصر ده محتاج دكاتره مع احترامي لكل الدكاتره فشكرا ياسمين على العمق اللي انت اتكلمتي بيه وعلى الصراحه والوضوح بس اوعي تنسحب هذه التجربه على تجربه اخرى لان ساعتها هتبقى في مشاكل كبيره قوي يعني واحنا مش عاوزين نشن حمله ضد كليات القمه يعني مش عايزين نقلبها يعني ان ايه طب لا والله والله ما داخله طب لا حبذا تدخل طب ما تدخل طب ما كويس بس انا قصدي مش هي دي النهايه عاوز ارد على اختي بسرعه ال ال ولي الامر يا اخوانا ما بيزعلش من النتيجه قد ما بيزعل من عدم الاخذ بالاسباب او الاهمال يعني النتيجه دي النتاج ان انت مهمله طول السنه بتضيعي وقتك بتهملي في دروسك فبالتالي ده حصل بس انا ما شفتش ما اعتقدش ان انا شفت ولي امر شاف ان انت واخده بكل اسباب النجاح ومعتمدة على الله وهو ده هي دي قدراتك او امكانياتك او قدر ربنا ليكي فوق كل حاجة وهيحاسبك ابدا هيزعل من جواه بس مش ممكن هي... هيوضح لك ده فاحنا اول نقطة اوصيكي بيها عشان حتى تريح ضميرك انت يعني عشان تريح ضميرك اكون انا اخذت بكل اسباب النجاح وبعد كده بسيب ده لربنا دي نقطة بعد ده بقى آه، تجديد الهدف احنا عاوزين نقول ان مفيش نقطة صفر يعني في النجاح مفيش نقطة توصل للصفر آه، انا كنت اديت مثل قبل كده قلت ان خلاص انا كنت في علمي وناوي على خط وبعدين جالي drop فحولت ادبي خلاص انتهت يعني بقيت حثالة المجتمع <laughs> لا مش كده آه، حولت ادبي هشوف في حدود الامكانيات اللي معايا اجيب the best منها وممكن اعلى فوق زميلي اللي طل... اللي دخل كليه الطب هو لازم كليه القمه ولا ايه اه, <laughs> آه، فل... فل... فلازم احط تعريف للنجاح يعني لازم احط تعريف للنجاح النجاح مش one way ليه 600 way بس اهم حاجه ان انا لما اقع الوقعه ما اقعش بقى وانزل تحت الارض لازم اقوم قايم تاني معاك كام معاك 70% طيب افضل حاجه تيجي بال 70% ايه سي قلتها لهم معهد فن تجاري لسه قدامي تجاري مش تجاري صح تجاري معهد فن تجاري اه لسه قدامي بقى ان انا ايه اطلع استاذ دكتور فيه مش كده ولا ايه يعني لسه طب دخلت دبلوم هدخل هندسه ومن هندسه اعمل مش عارف ايه يعني قصدي انت اللي عاوز تقضي على نفسك لو عاوز تقضي على نفسك هتقضي على نفسك وهتقول انا خلاص كده ونصيبي كده وتقعد تسمع عبد الحليم ايوه <laughs> ايوه <laughs> اخر حاجه عشان نسمعكم امكانيه الجمع بين الطموحين يعني انا لمحت من كلام الدكتوره آه، ان هي درست كمبيوتر طب why not مع الصيدله او مع الطب يعني ايه مشكله الكمبيوتر يعني يعني ده بالعكس اه ماشي ماشي اصل بصي هو بص كده البيت الشعر بيقول ايه يا رب يجي بسرعه يجي بسرعه <laughs> آه واذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الاجساد لو نفس عظيمه تلاقيها مبهدله جدا صاحبها عنده طموح مش عارف ينام كل شويه قايم انا لازم اطلع كذا طب اقوم ادخل على النت طب اقوم مش عارف ايه فهو طبيعي يعني النعيم لا يدرك بالنعيم مش ممكن ان انا هكون عاوز مثلا انت انت دخلت طب خلاص ده طموح جميل واتحقق انت عاوزه تعملي طموح over يبقى لازم يكون في جهد over مش كده ولا ايه فلازم طبيعي ان انا ابدا ااهل نفسي ان انا هقتطع من وقتي نص ساعه كل يوم للكمبيوتر وابقى ارضيت اهلي وماشي في خط صحيح وفي نفس الوقت آه، آه، واحده بتحب اللغه طب ما تدرسي اللغه مع الدراسه بتاعتك وعلى فكره ما فيش حاجه اسمها ما فيش وقت تعرف آه، اللي بيقتل الوقت ايه التدخل فيما لا يعنيه مين اللي اشترى عربيه ومين اللي عمل ايه والله الوقت ده اهو لو جمعتيه اجماليه لو عملنا احصائيه وجمعت الوقت اللي هو ثلاث ارباعه غيبه ونميمه و... وجمع... انما لو حطيتي هدف وبتسعيله بس وبلغتكم نفضه لكل اللي حواليكي هتوصلي لنجاح غير عادي شكرا آه مين اتفضلي يا شيماء علي صوتك لو سمحت خلاص بقى هم ايه مديك ده هو جهول اه طب حد في حد سؤاله شبيه بشيماء كده عشان يبقى الاسئله تردد طب تيجي تسال احياء ولا كيمياء ما تجيش ادبي خالص يعني انت احياء ولا كيمياء يعني هي مشكله ادب اه، يعني إيه طيب طيب يا شيماء طيب طيب اولا اولا اتفضلي برضه مشكله ادبي اه. اقول يا بنتي يعني انا كنت يعني انا يعني لما حد حاولت يخليك يبعدوك عنهم لا مش كده يعني قصدي هم خلاني بس ساعات بيبعدوا عني وانا ببقى احتجاجهم فده برضه ببقى احتجاجهم اكتئاب برضه ده مرض معدي طبعا آه. برضه حد بيختلف في اطار يا ريت برضه لو حد عنده سؤال في اطار حته ادبي دي برضه انت اسالي ها نسمع يا جماعه واحده واحده ها بس عايز صوتك لو سمحت الادب يعني هي إيه؟ برضه حتى لو دخلت مثلا تخصصات ارسم او كده وبعدين اطلع ايه بعد كده هو طب وبعدين يعني لا والله ده طب اسوء صدقيني ما هي حاجات لك القصه المأساويه طيب طيب المرضى بتاع صيدله تختار ادويه مثلا قويه لكن ادبي مثلا خلاص هترمي لا يا مثلا حلو حلو ماشي يا طب الاسيبيه وهي البنت وجهه نظرها ماشي اعيد بس الاسئله دي تاني عشان لو الصوت واطي يا جماعه نسمع اعيد الاسئله دي تاني نجمع الاسئله آه، اعيد الاسئله دي تاني المها كده الم الاسئله تاني السؤال يعني مبني السؤال الاسئله كلها مبنيه على ايه مبنية على ان قسم الادبي ده نوع من انواع الدرجة الثانية في المجتمع وقسم الادبي ده بينظر للمجتمع نظرة دونية أي أنهم أقل من الآخرين ده عند البعض طبعا في ناس في أدبي معتزة قوي بأنها في أدبي لأنه الرؤية عنده واضحة الحاجة الثانية هي أن الطالب لما بيحول من علمي لأدبي بيشعر نوع من الانكسار والفشل وبالتالي تبدأ الأسرة اللي حوالينا تنظر لنا نظرة انكسار أو نظرة إن إحنا بقينا فشلنا نظرة الفشل السؤال الثاني بقى والشق الثاني من المشكلة هو المستقبل أدبي إيه هو يعني بقى طب مستقبل علمي مشرق رائع لكن مستقبل أدبي إيه هو ده السؤالين اللي احنا هنرد عليهم هل في حتة تانية عايز حد يضيفها غير اللي أنا قلته الأقل إيه؟ بقى من الأدبي والعلمي اللي يحاول من ثانوية عامة الأمريكان يعني انا اقول لحد يقول لي انت فاشله لا امريكان دبلوما ديت قصه تانية خالص وهي فعلا قصه يا جماعه امريكان دبلوما دي خطيره وخلي امريكان دبلوما دي بقى نعمل لها برضو موضوع خاص لانها موضوع كبير وموضوع قلقنا كلنا ومش موضوع بسيط زي ما انت متخيله ماشي يا جماعه بس عشان ما ما نطلعش من موضوع ادبي ونهملهم زي ما الناس بتهملهم ونطنشهم زي ما الناس بتطنشهم حتى السؤال فاحنا هنسيب موضوع امريكان دبلوما دلوقتي ونتكلم انا ردي على حكايه ادبي انا ردي على حكايه ادبي اللي بيشعر بان المجتمع حمله ونظره الاخرين ليه قليله عارفين ايه السبب السبب يا بتوع ادبي انتوا السبب مش الاهل ولا الاسره ولا المجتمع شعوركم انتوا بالانكسار وبالانهزاميه ده اللي بيقللكم ده اللي بيخليكم انتوا تتقبلوا كلام الناس عليكم وتشعروا بانكم اقل من الناس اذا في معلومه بتقول ايه انت ما تؤمن به إذا أنت أمنت إنك فاشل هتبقى فاشل إذا أنت أمنت إنك ناجح وسعيت وتوكلت على الله صدقني هتبقى ناجح إذا مسألة النظرة الدونية للأدبي أنت اللي عاملاها ليه؟ لأن ده علم وده علم والعلم أصلا أجر العلم عند الله مش بأدبي ولا بعلمي احنا عندنا درس كامل في ثالثه ثانوي اسمه العلم في الإسلام بيقول إن دارس الفيزياء أجره مثل دارس القرآن عند الله دارس الفيزياء حسناته مثل دارس القرآن بشرط بس كله بقى ده أنا بقول الفيزياء كمثال والزراعة والحياكة والطب وكل ما ينفع المسلمين هو عند الله غالي وهو عند الله له ثواب إذا منظورنا للمجتمع يا جماعة ودي حاجة اسمها عبادة الناس دي اخطر حاجة ان انا دايما عايز زي ما بيقولوا ايه بلاش الباور عشان انا مدرس لغة عربية عايز ايه عايز الدافعية والحافز بتاعي كله والقوة بتاعتي منين من نظرة احترام الناس دي عبادة دي نوع من أنواع العبادة زي ما وقع فيها المشهورين وسابت كل أخلاقها وكل دينها ولبست على مزاج المخرج ولبست على مزاج الناس ليه الجمهور عايز كده صح ولا لا مش هي في مبدأ يقول لك الجمهور عايز كده اهو انتوا بقى ساعات بتمشوا الجمهور عايز ايه والناس بتلمح ايه دي نقطه عباده الناس نبعد عنها يا جماعه ثقتنا في نفسنا هي اللي تخلينا نجبر اللي قدامنا على احترامنا لكن هو لما يعرض عني ولما يبص لي نظرة نظرة دونية قليلة انت نفسك اشفقي عليه انه مش فاهم يبقى انت لازم انت توصلي لمرحلة ان هو مش فاهم حتى لو عمل كده النقطة الثانية بالنسبة لمستقبل أدبي مستقبل أدبي أنا شايف مستقبل علمي إن يطلع مهندس بيتعامل مع إيه؟ مكنة صح؟ مستقبل مستقبل علمي بيطلع بيتعامل مكنة بيت آه، حتى الطبيب الطبيب اللي هو البشري بيتعامل مع ايه؟ مع جسم مش كده؟ لكن احنا كمواد نظريه اللي بندرسها انا كنت علمي في ثانوي لكن احنا كمواد نظريه انا سالت نفسي ايه فايده اللغه العربيه دي اصلا؟ لقيت يا جماعه اللي بيسوق طياره اسهل من اللي انا بعمله ليه؟ انا بسوق عقول انا بقود عقول وعقول متمرده وعقول عدوانيه وعقول ما بيعجبهاش العجب وعقول فاضيه وعقول هبله وعقول فكون ان انا انجح مع الناس واثر فيهم يا بتوع ادبي مع طبعا مع عدد تفاصيل انا مش هفصل فروع ادبي فانت اللي تقدري اعرفي انك لو ملكتي ناصيه اللغه او درست العلوم الانسانيه اللي هي مهمله في بلدنا قوي تعرفي انك انت بتصلحي اجمل حاجه في الدنيا هي ايه اصلاح الانسان يا جماعه اصلاح ارض زراعيه سهل قوي بجد اصلاح الارض الزراعيه سهل اصلاح مكنه سهل اصلاح اي حاجه سهل اصعب حاجه في الدنيا انك يبقى انت ليكي شريكه او تبقي ليكي دور في اصلاح البني ادمين فده مستقبل ادبي سواء علوم ألسن أو سياسة واقتصاد أو غيره وأستاذ محمد برضه هيرد على نقطة أدبي لأن النقطة دي فعلا عايزين نقضي عليها بقى والأرستقراطية التعليمية دي سريع اولا يعني هو احنا لو واحد يهودي قلنا له يا يهودي يزعل ما ينفعش يزعل وانا هي هي زعلانه من الاستاذ عشان بيقول لها يا بتوع ادبي طب ما نقول يا بتوع علم يزعلوا ده اسم ايوه هم مين يعني ايوه تردوا عليهم انتوا علمي بقى هم مين ما هم ادبي اصلا <laughs> اه اما انك علمي صحيح مثلا كده تقول هو مثلث اتفضل ما هو ده هو مش مش بيجي واحد مثلا يشوفني ماسك السواك يقول لي انا متخلف وانا لو خدت على كلامه لا انا عارف من جوايا ان هو اللي متخلف لا لا لا مش كل الناس ولا حاجه ما برضه ما تسوقهاش قوي كده يا بنت الله انتوا بتخبطوا يا بنت الله يهديك لا انا كنت علمي برضه على فكره احنا قلنا علمي بس هي الفكره ايه احنا اتخصصنا في مجال ادبي والمجال يعني هو ربنا سخره لنا واحنا ما خدناهوش وقعدنا نرقص بقى او قعدنا احنا يعني على كده قلنا خلاص احنا فشله هو المجال ده ما هو في مجال نجاح كبير جدا جدا جدا واحنا عندنا في مجال سواء الترجمه في اللغه العربيه او الترجمه في الانجليزي وده اللي احنا بنسعى فيه هي دي اللي وصلت لها ال ال اليابان في حضارتها وصلت عن طريق الترجمه كانوا بيعملوا تارجت ان هم مثلا يترجموا 80 كتاب كل اسبوع فهل اللي دخل اداب انجليزي او دخل اداب عربي واشتغل في المجال ده وبيترجم علوم اهو بيترجم علوم يعني بيترجم كتب الطب بتاعت طب ما انت مشتركه معاه اهو ومشتركه معاه بدور وبعدين في نقطه مهمه جدا من احد اساليب الغزو الفكري من احد اساليب الغزو الفكري القضاء على مثلث النجاح عند العرب اللي اضلعوا الثلاثه علم النفس وعلم الاجتماع والاعلام اسمع الكلام ده كده تاني مضلع مثلث النجاح عند الغرب اللي هم وصلوا بيه في ثلاث ارباع اللي هم واصلين ليه هو علم النفس وعلم الاجتماع والاعلام ركزوا في الحته دي والكلام ده كله عن قراءات وعن قراءات مستشرقين هم اللي قايلين الكلام ده ان احنا ازاي هندخل منفذنا للعرب ازاي ان احنا نقضي على ثقافتهم هو كون ان هو نجح في انه يعمل الهوه بين طالب علمي وطالب ادبي واللي هو بين طالب تربيه وتعليم وازهر انت عارف يعني ايه طالب الازهر ده بيستحمل نفسه هو كمان يقول لك ده ازهري مش دي سبه هي كمان دلوقتي سبه كده مظبوط اه ف <laughs> ف مش بقت شتيمه دلوقتي انت ازهري انت عارف ازهري يعني ايه يعني يعني قدك مره مرتين ما انا برضو عاوز اديك نموذج تاني اهو مش ده نموذج تاني برضو بيرمى بالفشل آه، آه، فطالب الطالب الازهري لو هو مقتنع بنفسه مؤمن بنفسه ويعرف ان هو قد طالب التربيه والتعليم مرتين بيدرس المواد الشرعيه وبيدرس المواد العلميه ده لو هو يعني مقتنع بنفسه انما انت اساسا انت مش حاسه ان انت كويسه انت ازاي ازاي عاوز الناس يحسوا ان انت كويسه فارجع لقضيه علم النفس والاجتماع وعلم الاجتماع علم الاجتماع النهارده اداب اجتماع ده عندنا ليها تعريف مش اي تعريف ملهاش اي تعريف يمكن دبلوم ليه منظر عنه يعني اللي في دبلوم ليه منظر عن بتاع اداب اجتماع تعرفي ان احتلال امريكا للعراق كان ال <laughs> كان المحرك الرئيسي في علم الاجتماع وعلم النفس حصل الحرب الخليج في الاول سنه 90 وبعد كده فضل الفتره دي كلها انت ما فكرتيش وبعد كده امريكا مش قادره تعمل الحركه القلعه دي من بدري يعني ما كانت تقدر تعملها انت عارفه الفتره دي كلها بيعملوا ايه وده من كتابات امريكان عندي في البيت امريكان هم اللي كاتبين كده بيقولوا احنا كنا بندرس المجتمع العراقي انا اشك انك عارفه يعني ايه علم اجتماع بندرس في المجتمع لانك علمي شفت <laughs> هي دي اه بندرس في المجتمع العراقي ونقدر نعرف ايه المؤثرات اللي تاثر عليهم ونقط ضعفهم ونقط قوتهم ومجندين كبار علماء النفس وعلماء الاجتماع عشان لما يجي يدخل يدخل بسهوله لان الاحتلال بالسلاح ده سهل ما هو ممكن يدوسونا كلنا ما هم معاهم السلاح بس الغزو الفكري ان واحده اساسا وانا بكلمها دلوقتي تقول لي ميرسي هي دي طامه في حد ذاتها اللي تقول لي آه. ميرسي طم يعني كارثه يعني مصيبه يعني كلامتي <laughs> خلاص اه انت عارفه دي ايه محو هويه انت عمرك رحت فرنسا سمعت واحده بتقول متشكرين في فرنسا اهي ما دي من محو الهويه اهي دي برضه احنا في نفس القضيه ان هو نجح في ان هو يخليكي ان انت مش حامله لقضيه انا دخلت اداب لغه عربيه افهم يعني ايه العلم اللي بدرسه عشان اعرف ابدع وانتج فيه واحنا كنا ازاي انا لو لو زي ما دخلش اداب انجليزي وانا درست العربي كمان مع الانجليزي ليه عشان اقدر اترجم القران وترجم الاحاديث ولو وقفت قدام واحد اجنبي اقدر اقنعه آه، آه، اعرفه ازاي نظره الاسلام للمراه ما هو خط النجاح يا اخوانا ولا وحش ده ولا ايه ما هو خط النجاح ولا هو لازم يعني انبوبه اختبار مش لازم فعلا يعني يا اخوانا انتوا اللي قدامي كام واحده ادبي او او موجود كام واحده ادبي ده انتوا قوه اغلبيه يعني انتوا اللي تقدروا تغيروا مفهوم المجتمع صح وعندي نموذج ناجح اختم بيه آه، آه، بنت لو في حد المفروض يدخل علمي كان المفروض هي آه، كانت عندي اولى وثانيه وثالثه وبعدين جات لي من اولى وهي داخله ثانيه حاربت عشان تدخل ادبي في دماغك ايه يا بنت عاوزه ادخل ألسن وبعد ألسن ايه وناقشتها لقيت لها خطه فليا تاثير على والدها واقنعت والدها ودخلت بفضل الله طلعت الاولى على ادبي في في طلقه ثانويه بنات وجايبه 95.6 من 10 اسمها نهال محمد فرماوي عشان يبقى بالاسم والصوت والصوره عشان ما تبقاش بس اه ال ال شوفي بقى يعني لما يكون في صح هي بص زميلاتها كلهم الطقم بتاعها كلهم علمي وما حسيتش للحظه للحظه ان البنت حاسه بدونيه خالص ده دليل على ان هي من جوه صلبه ده دليل على ان هي من جوه صلبه ولسه مكمله ومكمله في هدفها وانا اشعر ان ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هنسمع اسمها لان هي مركزه ما هياش يعني هي من بدري كانت تقدر تدخل علم والله هتسد في علم احسن من اي حد بدليل انها دخلت وفي تاريخ جايبه 49 ونص وجايبه في الرياضه مش عارف 49 ويعني ايه درجه درجه درجه ونص وهي جايبه 95 و8 من 10 او 6 من 10 مش فاكر فده نموذج ناجح اهو ومؤمن بنفسه اهم حاجه ان هو يكون مؤمن بنفسه وان انا مش اقل من غيري خلاص ايوه ايوه هم المدرسين اصلا او الناس بتنظر على لهم انتوا ادبي على اساس التنسيق بتاعهم التنسيق بتاعهم اقل من تنسيق علمي فبالنسبه لهم ان هم ممكن يدخلوا كليه آه، فاهمك فاهمك يعني انت بترجعي للتنسيق كدرجات يعني هم اللي بيرجعوا كده آه آه مش كانوا بيحتكروا ادبي لا لا لا لا فعلا لا النظره دي موجوده يا يمنى لا النظره دي حقيقيه موجوده ان هو ادبي يعني درجه ثانيه دي النظره دي ايوه في ناس احنا بنقول احنا في ناس وحساسيه بتوع ادبي زودتني هي دي المشكله طب غير ادبي بقى نخش في مشكله جديده بقى خالص يا جماعه نخش في مشكله تانية قول اه احنا بنقول من من من من الاسلحه المدمره للوقت اللي اكتر حاجه بتقتل الوقت اللي اهتمامي بما لا يعنيني فعلا وحاجه يعني ايه لا هتقدم ولا هتاخر يعني مش هتزود انا اسعى دايما يا اخوانا اي اي لحظه بقضيها تكون بتزودني حاجه يعني انا لو قاعد ساكت كده انتوا قاعدين على ما مستر اسامه يدخل انتوا بتعملوا ايه؟ بتتكلموا بتتكلموا في ايه؟ بتذكروا ربنا اشك غيبه ونميمه وسيئات يعني بتعملي ايه؟ بتتقدمي بالسيئات آه، كان ممكن بقى اقعد انا اعمل يوجا مع نفسي كده واقعد استغفر او حاجه فاسمي باخد حسنات اقعد بفكر في حاجه واقعد بحل في حاجه ما هو ده وقت بيموت واقدر استثمره في ان انا اتقدم خطوه قدام او قاعده تتكلمي عن الابله الفلانيه او المدرس الفلاني او درس انتوا حضرتوا انتوا الاثنين مع بعض كنت قلت دي تلاقي مكالمه تليفون انت عملت ايه النهارده في درس الانجليزي اللي كنا فيه مع بعض ما كنتوا مع بعض <laughs> يعني دي رخامه اسمها رخامه فالمفروض اه ده ده اللي قصدي ان انت المفروض يعني اه ما احرقش وقتي في حاجه مش مفيده يعني طيب ننتقل آه، بقى من موضوع ادبي لموضوع جديد بس موضوع يبقى جديد اتفضلي يا ريم اروح البيت بقى المفروض ان انا عندي بقى دي اللي انا بذاكر وكده افتح الكتاب على طول اول ما افتح الكتاب تلاقيني قمت عملت اي حاجه ثانيه طب ارد عليك بسرعه لان المشكله ديت مشكله الناس كلها ان انا ببقى قاعده في الحصه بفهم كويس قوي اروح البيت ما انا فهمت الحمد لله اروح البيت عشان اذاكر ماليش نفس او اجي اذاكر انا فاهمه في الحصه اجي اطبق مش فاهمه مش عارفه غلط وبالذات بعض الحاجات اللي معتمدة على العقل زي مثلا النحو أو الرياضيات أو بعض الحاجات اللي معتمدة على العقل المشكلة دي يا جماعة مشكلة طلاب كتيرة بس في طلاب يعني اجتازوها بقوة وبجسارة وبإصرار ازاي بقى اولا انتوا اول خطأ عملتيه انك اول ما رجعت من الدرس او من بره عايزة تروحي تذاكري ده غلط اصلا ده ده اول خطأ يعني ما ينفعش الاستمرارية في الشغل ده الاستمرارية دي غلط ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا اليوم على خمسة ما ينفعش ما ينفعش من الفجر للظهر هي اكبر مرحلة صح اللي هي مرحلة ايه 8 ساعات او 9 ساعات مش كده حسب الوقت يبقى اذا ما ينفعش اشتغل اكتر من 8 ساعات طب نسمع بس عشان انا اجيب لك لان في ولاد بيعملوا كده بيبقى الحماس عندهم زايد قوي وعايزه تروح تحل طيب فضل فتره انا ليه بقى ما بذاكرش انا ليه بقى ما بذاكرش عشان ان انا خايف عمال افكر في طلاب كتيرة جدا بيفكر هو هيخسر يا ترى في الانجليزي بقى اقل درجه وفي العربي درجتين وفي الاحياء يبقى درجه ونص مثلا درجتين وفي مش يقعد يمسك الاله الحاسبه ورقه وقلم يقعد يحسب ساعه راحت في ايه آه. في انه بيحسب هينقص ايه طب انا لو جبت 96 او 97 طب هعمل ايه طب اخد طب اولا اولا الشيطان دي لعبته بقى ايه لعبه الشيطان معانا يا يشغلنا بحاجة فاتت يا يشغلنا بحاجة فاتت يا يشغلنا بحاجة جاية عشان يسرق أجمل حاجة الحاضر الشيطان بيسرق منك الحاضر ازاي يا يشغلك باللي جاي يا يشغلك باللي فات كويس فانا يبقى, عمال افكر في ان انا مش هفهم في ان انا يا ترى هجيب ايه قلق قلق مستمر لذلك دايما الحكماء يقول لك ايه انغمس في الحاضر انغماسا الناجحين كده اولاد لما عملوا تجربه التجربه دي مش تجربه عربيه التجربه دي تجربه اوروبيه عملوا تجربه مع الناجحين لقوا ان ابرز ميزه في الناجحين انه لا يفكر في الماضي ولا في المستقبل لا ليه دعوه باللي فات الا اذا كانت خبرات يجيبها ولا ليه دعوه بالمستقبل نهائي وعلى فكره ده ده مبدا شرعي اصلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا اولاد اللي هو من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيذت له الدنيا بحذافيرها ده ملك يعني طيب الاحساس ده عندك انك انت امنه مطمئنه ماليش دعوه الا بيومي استاذ ما هو برضه لازم افكر في الطموح لا الايام دي مش تفكير في الطموح النقطه الثانيه بقى هو ان الطلاب بتوع ثانويه عامه عايزين اقل وقت يحصلوا فيه اكبر قدر يعني نظام التكاوي في المذاكره صح نظام ان انا عايزه اقل وقت احصل فيه اكبر قدر من المذاكره ودي كارثه كارثه كبرى يا جماعه في زمن لازم نحترم الزمن يعني ايه برضه اقولها بتركيز اكتر انا ما اجيش مثلا على آه، اربع فصول الاستاذ مديهم لي مثلا قصه او نص القصه واجي النهارده ايه السبت ده بكره لحد عند عربي انا هرسل اقوم اذاكر عربي طب ما هو زي انت مش مراعيه الزمن صح ولا لا فكده المعلومات عمرها ما هتخش ولو خشت مش هتخش مستقر النقطه الثانيه بقى ما عندكوش اصرار تفهموا دي كارثه برضو ما عندكوش انا بشوف قليلين قوي الطلبه اللي عندي لذلك اول ما الاقي طالب عندي انا بصراحه اقول لكم يعني ده حاجه بقيم بقى الطلبه انا اي طالب عندي الاقيه مصر يفهم انا بحترمه احترام عميق جدا وط... انا اللي اتقرب منه لان دول نادرين انتوا بتعملوا ايه يمسك الموضوع يمسك آه لا يمسك الموضوع هو اول سطرين ايه الموضوع الغبي ده انا مش فاهمه اصلا ايه الغباء ده يا عم عايزين ايه اصلا طب انا هنستفيد ايه هو اول اول سطر ايه يقول لك واحنا نستفيد اصلا بقى ايه بالموضوع ده انت كملته اصلا انت جربت النقطه الثانيه في النحو النحو ايه بقى النحو اصلا عقده نفسيه مش عقده علميه النحو انا ما بفهمش نحو انا ما بعرفش نحو انا كل ما بعمل نحو غلط انا ما بعرفش اعرب طب ما انت طول ما انت بتقولي لنفسك انا ما بفهمش نحو انا ما بفهمش نحو هتفضلي طول عمرك ما تفهميش نحو بتركزيها طب ما بدل يا جماعه زي ما قلنا زمان هي عمليه استبدال بدل ما بقول بدل ما اقول انا ما بفهمش نحو قولي انا ان شاء الله هفهم النحو عندك الاصرار ده عندك انك تقعدي وتجربي وتغلطي الحاجه الثالثه والاخيره عشان اختم بيها ان كنت ليه ما بتستمروش في المذاكره الحاجه الاولانيه إن انا قلتها لان انتم ما بتحترموش الوقت الحاجه الثانيه انك انتم آه، ما عندكوش الاصرار وعايزين كل حاجه تيك اواي الحاجة التالتة يا جماعة ان احنا مش ما بنقبلش نخطأ يعني لو لو انا امتحنت عند الاستاذ وجبت درجة زي الزفت يجيني احباط من المادة ومش عايزك اذاكر تاني ما انا ذاكرت وجبت درجة زي الزفت طب ايه النتيجة النتيجة ايه انا بتعب فيها وما بجيبش خلاص مش مذاكرة تاني يا جماعة ده ايه الغباء ده ده غباء ده ده غباء يا جماعة يا جماعة لو سمحتم لو سمحتم مفيش حد بيتعلم الا من خطأه انا لما بجيب طالب عندي في اول امتحان ولا طلاب جايبين لي 29 ونص من 30 او 29 من 30 انا ما بتبهرنيش الدرجه الدرجه دي ما تبهرنيش ده اول امتحان طب اقول له اه برافو وادي له حقه لكن لو سبت عليها المره الثانيه يبدا يجذب انتباهي لو المره الثالثه لا بدات اقتنع بيه ده كويس اهو اللي بيبهرني اكتر مش اللي ثابت على درجته والله العظيم ثلاثة اللي يبهرني اكتر ان كانت بنت عندي او ولد جايبين 22 من 30 قمت مزعق له تحملني وتحمل غلاسه المدرسين وقام جاي بعدها قام جايب 25 ونص بعدها قام جايب 27 بعدها قام جايب 28 هو ده التدرج الطبيعي اللي معظم الاولاد بيوصلوا فيه واحده واحده لكن الطالب مش قابل كده الطالب شايف ابن عمه فاهم احسن منه طب ما هو فاهم احسن مني زميلتي ما هي استاذ طب ما طب ما انا زميلتي في بنت بقول لها يا بنتي بالراحه على نفسك واحده واحده تقول لي لا ما هي اللي جنبي فهمت بسرعه طب انت مالك دي فروق فرديه بتاعت ربنا انت بص لها في اللي فهمته كمان ده حاجه تنقط يعني حتى في... طبعا طبعا <laughs> طب هنمنعه ازاي ده بقى اذا اذا ده اللي عندي يا جماعه ما شقراني اراني يعني احلام غيرت اللي هو كل لقيت كل اساتذه الجامعه يعني الراجل همه الوحيد في حياته ان هو ازاي يبقى رئيس اسم ولا يبقى نائب الكليه ولا يبقى حياته كلها طب فين بقى فين قدوتنا انا طبعا الحمد لله يعني قدوتي سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام واللي هو المفروض طبعا يبقى عندنا علم عن الرسول وهو ده اسلوب الحياه المتكامل بس الحياه كلها يعني ده راجل العلم اللي هو اللي في نظرتي حاجه فظيعه قوي كل همه ان هو يبقى رئيس اسم ايه ده؟ اتصدمت اتصدمت اتصدمت مش مش ده اللي انا عايزاه طيب آه، آه، يا يعني جماعه دي مشكله راقيه قوي اللي هي آه، اولا منى احنا عارفين ان هي ما شاء الله عليها يعني يا رب مرشحه للاولى على الجمهوريه السنه دي منى رفعت هي جايبه 204 ونص وبتحب العلم بصي يعني هي جابت 204 ونص من 205 ما شاء الله عليها عشان بتحب العلم هي بتحبه بجد هي بتحبه من قلبها يعني هي ما كانتش متخيله ان هي تجيب 204 ونص يعني يهمني اجيب مجموع كبير وخلاص طيب دلوقتي هتبدا بقى مرحلة المثالية تصطدم بالواقع اولا كل مجال طب اللي هي لقيته بتقول انا بحب العلم وكان نفسي الاقي قدوة جميلة وجيت احتكيت وحضرت مؤتمر لقيت ان هم كل الحديث بتاعهم اللي هم الدكاترة الكبار بتوع البلد ايه بقى ان انا عايز ابقى رئيس قسم وازاي اوصل للنقطة دي وايه الذكاء اللي يوصلني للنقطة دي آه طب استاذ دي مشكلة خاصة بمنى انا شايف ان دي مشكلة كلكم هتعانوا منها اصلا ايه هي إيه، إيه،, ايه, إيه الفرق ما بين العالم المثالي الجميل اللي في خيالي وما بين الواقع اللي انا هتصدم بيه اولا لازم نفهم ما تاخديش فكره كويسه قوي عن الناس ودي مشكلتك انك انت متصوره ان الناس كويسين ومعظمهم على خير ومعظمهم على علم ومعظمهم على وضع لا القرآن دايما يحذرك ان الاكثرية من الناس على الباطل وليست على الحق اه عارفه ان هو كل شخص في الدنيا اه في علم بس انت المفروض ربنا اداك علم انت عضو في منظمه الصحه العالميه يعني ايوه إيه مين إيه مين اللي هيعمل لما انت مش هتعمل حاجه في بلد كويس لما هو مش هيعمل حاجه في البلد هو بيعمل لنفسه ما بيعملش البلد ايوه انت بنظرتك دي وخمسه سته كمان مثلا ايه في الوطن العربي فهماني اقصد ايه يعني اللي بينظر النظره اللي انت بتنظريها ديت قليلين جدا بس انا مش مشكلتي في النظره دي بقى لان كلهم ممكن كانوا ناظرين النظره دي في سنك انت عظمتك في ايه بقى انك تحافظي على النظرة ديت لغاية ما تدور الايام وتبقي في مؤتمر ويبقى لسه حلمك زي ما هو وانت في ثانوي لان انا اخشى عليك ان الحياة تلوثك بعد كده وان نظرتك دي تتغير فاثبتي على ان كان ما كانش فيه في الواقع ناس آه، آه، بالنظرة المثالية اللي انت واجدها واجداها انت وحافظي على طموحك لان كلنا بيبقى لنا امال ورسائل يا جماعه واول ما نصطدم بالواقع نلاقيه الشخصيه الانسحابيه تعمل ايه لما تلاقي كده دي اسمها شخصيه انسحابيه هي ما لقتش الواقع ده وكانت شايفاه كويس تقوم تعمل ايه تنسحب او تحبط او طموحها يبهت مالناش دعوه بطموح الناس احنا بنناقش طموح مين طموحك انت لان طموحك انت مستمد منين من الله الحفاظ على ايه يا منى عشان اختم كلامي الحفاظ على ايه الحفاظ على انك انت تفضلي بالنقاء ده دي عظمتك بقى دي العظمة الحقيقية انك تتشبثي من كل قوتك انك تفضلي بالنقاء ده عايز السؤال ده محمد عليا ولا نسأل سؤال تاني اسأل يا هدى قولي لو حاجة ركز فيها لغاية ما يخلصها أنا جربتها يعني مرة قعدت مش عارفة إيه يعني من وقت آه انا هتذاكر وكذا خايفه ان انا اكون مثلا آه، الوقت مش هيكفي آه،, اه اه اه وبعدين خلصت كل حاجه وبعدين وصلت الساعه 8 الساعه 8 كويس ده <laughs> بركه فبجد الواحد لازم يدخل في عمل عشان ربنا يبارك له في يعني. وقته تمام بس يعني ده النقطه لو النقطه الثانيه ثاني حاجه بقى ده حاجه بعاني منها ان اول حاجه مفيش تشجيع ثاني حاجه التوبيخ احنا المقارنه اه <laughs> انا عاوز اختي منى مش كده آه، انا عاوز اقول لاختي منى وليكم كلكم لازم الانسان يكون طول ما هو عايش في حياته عشان ما تتصدموش يا اولاد لان انتوا داخلين على المراحل اللي جايه المراحل الواقعيه بقى يعني انتوا هتفضلي في مرحله عاطفيه ورومانسيه في في الوجود لحد ما تطلعي بره الجامعه او من اول ما تدخلي الجامعه هتلاقي في حاجات عجيبه بت... بتواجه فانا عاوز كل واحد فينا يتحول الى مصفاه مصفى اه تصفي في كل حاجه عارفه انت وانت بتقولي قابليني لو نجحت خلاص طب ما تنجحي وتقابليها <laughs> ايه المشكله؟ <laughs> اه اصل انت لو كل حاجه اثرت فيكي يعني لو كل حاجه اثرت فيكي سلبيه او ايجابيه فال انا قصدي نكون ايه عشان فعلا الواحد يعني الواحد بتوصل بيه المثاليه احيانا لان هو فعلا يعني خلاص بقى اتخنق يعني ما فيش الا انا بقى يعني ما فيش اللي انا اللي بفكر ده لا في واحد واثنين وثلاثه واربعه وبعدين انا عاوز اقول على حاجه الإنسان المرتفع مرتفع من جواه أيا كان هو مين قد يكون نجار بسيط وإنسان عنده إباء رهيب والله العظيم أنا بتعامل مع واحد بيلمع الأحذية اسمه عم إبراهيم الراجل ده أقسم بالله أنا عاوز أوطي على رجله وأبص الراجل ده عجيب جدا هو قاعد كده بالصندوق وبعدين مثلا لي الحذاء عاوز أديله هو بقى نص جنيه عاوز أديله جنيه مش ممكن مش ممكن ومع الناس كلها والله العظيم يا اخوانا حاجه نموذج عجيب جدا يعني حاول اديله بس يعني اجزل ليه العطاء شويه مش ممكن ويتضايق ويخبط في الصندوق ويقول الصندوق ده رب دكاتره ورب مش عارف ايه وانا مش عارف يعني انت فاهم ولاده فعلا كده ولاده كده فانا قصدي اقول ان قد يكون دكتور كبير وهو من جواه متدني وقد يكون نموذج تاني ناجح يعني النجاح بس مش في منظمه الصحه العالميه النجاح في نجار وفي سباك وفي حداد وهي سنه الله في الكون التعدديه عشان كلنا نتعاون ونحتاج لبعض انت بتشوفي نموذج كان بيقول الشيخ شعراوي عليه رحمه الله ان لو ما كانش فيه ال... انت بتشوف الراجل اللي بيسلك المجاري عفوا في التشبيه بيسعد ان انت تناديله وتقولي له انزل ما هو ده شغله مش كده ولا ايه ودون آه، آه، نموذج راقي ومرتفع فالارتفاع مش بالدرجه العلميه قد يكون وصل لكده بان هو عمال بيصوم في كتب وكده واخد بالك وما عندوش هدف داخلي ان هو يخدم البشريه هو عنده مصالح ذاتيه زي ما انت سمعتيه لكن اكيد الاستاف اللي انت شفتيه فيهم من العشرة واحد كويس مش كده فاخد من ده نموذج وابدا انا برضو ايه اطلع بيه وعشان اقدر اصفي عشان اختم عشان اقدر اصفي لازم يكون يا, يا اخوانا انا عندي اساسا الخلفيه اللي اقدر اقوم بيها يعني انا اساسا لو انا ما عنديش ثقافه وما عنديش فكر لو ما عنديش فكر اي حاجه تتصرف لعقلي آه. ابص لده اقول هو الصح وبص لده اقول هو الصح لكن انا لو عندي فكر مليان والقلب مليان القلب والعقل صعب ان اي حاجه تدخل بتترد لان في في مصفى بقدر اصفي بيها بناء على الخلفيه اللي عندنا فلازم كل واحد في مجاله يعمل لنفسه قاعده عريضه قوامها الاساسي هو كتاب ربنا لان ده سلاح ذهبي وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقه حياته وازاي هو كان نموذج ناجح ليه عمالين تفتتنوا بنماذج تعبانه من البشر دلوقتي وسايبه النموذج الـ الـ الاساسي لسه قايل لنا هناك في الدورين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ده النموذج اللي تفتتن بيه اللي حمل الدعوه ده واللي هو عنده الرومانسيه عاليه جدا مع زوجاته وناجح اجتماعيا وناجح اقتصاديا كان تاجر ناجح وراعي غنم ناجح وكان آه، آه، قائد وسياسي محنك وانا كنت بستغرب يعني في 13 سنه ولا عمر الدعوه ليه آه، ان هو يكون مع مع زوجاته بالروعه دي ويكون في المعركه بالبطوله آه، والجساره الرهيبه دي ويكون مع اصحابه بالصداقه الرائعه دي الشخصيات دي اللي تبص لها لما تبص للناحيه دي ليه يعني ده ده في ورا اللي هو الجذور بتاعتك الصح آه، ابائك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه شوفي نجحوا ازاي وشوفوا كانوا واهبين حياتهم ازاي وشوفي بقى لو انت عاوزه تكوني صداقه حقيقيه مع زميلتك شوف ازاي الرسول كان بينزل الصبح يتفقدهم ويقول له كيف حالك مع الله وشوف الصحابي الثاني وهو بيقول له بنا نؤمن ساعة آه، النماذج دي هي اللي تكون نجاح وتكون صفاء من جوه ولكن ده بيتطلب ان انا يكون عندي علم ويكون اكون بخدم الثلاثه اللي انا عايش بيهم الروح والجسد والعقل الجسد بالرياضه وغيرها وبالغذاء وده عشان اخدم بيه العقل والعقل لازم يكون متغذي واكون فاهم انا بغذيه ايه تمام مين فيكم بيقرا مش هلاقي حد بيقرا خالص طب لو بتقرا بتقرا في ايه هيكون مصيبه لان انا مش عارف اقرا في ايه آه، القضايا المعاصره اللي موجوده على الساحه دلوقتي إيه؟ هي مش هتلاقي آه، آه، اهدافي البعيده ايه مش هتلاقي فديا تلاقي ان انت حاجه خفيفه كده ملهاش جذور ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء طب شوف المثل الثاني فيها لفتة بسيطة ومثل كلمة خبيثة اللي هو ضعف الإيمان وضعف العلم وأي ضعف أنا شايف إن المثال ده يعني التشبيه التمثيلي اللي موجود هنا على أي نوع من أنواع الضعف كشجرة خبيثة اجتثت من فوق مش من تحت حلو من فوق الأرض اجتثت دي توحي بإن هي هيجيبها من تحت هي مالهاش تحت ما لها من قرار أساسا فإحنا مش عاوزين نكون آه، أشكال مسوخ خارجية ملهاش أي معنى لازم يكون لنا قرار راسخ لازم يكون لنا قرار ضاربين جذورنا في الارض كويس كل في مجاله دي مهمه جدا كل واحد في مجاله الطبيب طبيب والنجار نجار والنقاش نقاش نقدر نعمل هنا مجتمع قوي وكل واحد يكون عارف آه، دوره ايه اسف للتطويل لا مفيش حاجه مفيش حاجه آه نعم يا نوح اتفضلي اه انا فكرت ان انا ممكن ابقى دنيئه او حاجه المخ هينجحني في ان انا ابقى فاشله هي زميلكم بتقول معلومه جميله معلوم بتقول ان ربنا خالق المخ ينجحنا في اي حاجه يعني ايه ينجحنا في اي حاجه يعني المخ ممكن ينجح في اي حاجه لو انا عايز انجح في العلم ده هنجح افضل ادي اشارات للمخ ان انا هنجح لو انا عايز انجح في الفشل هنجح ما هو كون ان انا أنجح ما هو النجاح واحد أو الاستمرارية واحد فهي المعلومة الإضافة الجميلة ديت إن أنا أغذي مخي دايما بإن أنجح في الجوانب الإيجابية وما تنجحش في الجوانب الإيه السلبية ده الفارق يعني آه، أنا يعني احاول إن أنا نختصر الموضوع كله يا جماعة النقط آه، يا جماعة اللي أنا والنبي عايزين نحطها نقط كده آه، عشان كده يعني تبقى الندوة لها معنى قوي هي اللي أنا شايفه يعني نطلع بالندوة دي إن شاء الله ان احنا نحقق حاجه عمليه ايه العمليه ان احنا كلنا كلنا مع بعض كده عشان نعمل يعني راي عام نقرر ان احنا هنفتح حوار مع ابائنا وامهاتنا حوار صح لا ديت كلمه لا وكلمه الانسحابيه اللي احنا فيها ما حاجه من الاثنين يا اما انتوا انسحابيين يا اما عدوانيين امال فين السويه اه يعني يعني يبقى انسحابي من الاسره يا يبقى عدواني على الاسره طب فين السويه يا جماعه حط قرار بص بص بصوا يا جماعه احنا لسه خارجين من رمضان قريب انا حطيت هدف ايه هو ان انا ان شاء الله اوصل لرمضان اللي جاي بنفس اللي انا بعمله من اول ما خرجت من رمضان بس من رمضان لرمضان فده هدف جميل هدف محر لما الهدف صغر قدامي كده وتحدد وبقى ليه ملامح ان انا عايز اطلع من رمضان النوافل اللي انا كنت بصليها في رمضان مش هقطعها الصيام اللي انا كنت بصومه في رمضان احاول اصوم بعد ايام الاسابيع الاذكار اللي كنت بقولها مش هحاول اقطعها احاول بقدر الامكان احافظ على صحتي الايمانيه لغايه رمضان الجاي بس انا مش عايز اكتر من كده طيب هدف صغير ريحني قوي لما حطيت من رمضان لرمضان انتوا حطوا هدف صغير ايه هو الهدف الصغير ان احنا يا جماعه نفتح حوار مع ابائنا وامهاتنا عشان خاطري لان دي كارثه الغربه اللي موجوده في الاسر غربه كارثه حتى لو اختلفت وجهات النظر لو اختلفت حتى وإن اختلفت حتى لو حدث مشكلة بس أنا شايف إن يحدث مشكلة أحسن ما تبقى المشاكل بتتكون بتتكون بتتكون أنتوا فاكرين إن الصمت حل للموضوع لا مفيش حاجة اسمها صعب طب أسألك سؤال اسمك رضوى صح؟ طب رضوى أنت بتقولي لما باجي وجهات النظر مختلفة وده اللي بيعمل مشاكل ما بيننا وما بين أولياء الأمور أنا مش شايف إن وجهات النظر المختلفة هي اللي بتعمل مشاكل أنا شايف الأسلوب اللي بتعرضي بيه المشكلة هو اللي بيعمل مشكلة يعني انا ممكن معلش يا رضوى انا ممكن اروح اقول للايه آه مثلا لابويا مثلا انا عايز اطلع رحله قال لي لا ليه مس... لا فتقوم انت عامله ايه ليه ليه دي طب لا مش كده انت هتفضلي تقولي ليه وتتقمصي وتروحي طب وبعدين خلاص قمص هو عنده وجهات نظر انك انت بنت وخايف عليكي و بس مش هقعد بقى كل مره انه لما يصدر حكم يجيب لك حسب المادة كذا كذا في الأخلاق اللي مش عارف إيه وحسب المادة كذا كذا أصل ولي الأمر بجد صعب قوي إن كل حكم يفسره لك ويوضحه لك هو أصلا بيبقى راجع تعبان وفي دماغه 100 مسؤولية وفي دماغه 100 حاجة فحياتنا واخدة إطار إيه؟ إطار سريع مش سامح لحد يفسر وجهات نظره صح؟ مفيش وقت حتى بينا نفسر وجهات نظر بعض في طلبة أذكياء جدا جدا بيوصلوا للي هم عايزينه رغم صلابة وصخرية رأس ولي الأمر بس يكون في بقى حكمة حكمة آه، نوع من أنواع الطاعة هل يا رضوى بتبوسي إيد أبوكي سؤال بس السؤال ده عايزك تقوله لي بتبوسي إيد أبوكي مرة زي صلاة التسابيح كده مرة <laughs> بوست ايد امك يا رضوى كتير حلو حلو حلو إيه،, إيه طب ده انت فيكي نبته جميله اللي هي الذل للاب والام هو احنا مامورين مش بالطاعه يا جماعه انتوا فاكرين مامورين بالطاعه والله احنا مش مامورين بالطاعه لاولياء الامور احنا مامورين بالذل الذل اللي هو المرحله اللي اقل من الطاعه كمان لا يعني اكتر من الطاعه قصدي صعب هي بتختلف من شخصيه لشخصيه طب اقول لك اقول لك طريقه ازاي تتكلمي معاهم بجد إيه، اول حاجه هاتي هديه بسيطه لبابا وانت مروحه هو اول ما شفنا كده بت عايز ايه حلو بدانا نهزر ماشي بدانا نهزر بقينا انا عايزه كذا لا مش هتعملي كذا عشان ثانويه عامه خلينا في حوار واقعي والنبي بس يا جماعه اصل الحوارات دي ما انا عندي ابن وانا عارف اللي بيحصل خلينا في حوار واقعي مش كده لا طيب لا دي المفروض تقولي حاضر ده المفروض لكن سنك تمردي اصلا فالمشكله انك انت كلمه لا على طول بيبدو عليك من الاحاسيس وردود الافعال التي تؤكد لا عنه فانت اللي بتاكدي لا اصبري طولي بالك خلاص ماشي بس عايزه صبر مره واثنين وثلاثه عارفه الاب فينا لما يلاقي كده لما يلاقي الابن بالليونه وبالطواعيه ديت يقوم يقول ايه في نفسه يراجع نفسه طب اه يراجع نفسه ليه يقول لك انا خايف بقى ان الولد بيستجيب ليا كده اقوم اضغط عليه افقد الاستجابه دي لا لا لا انا لازم ادعم الاستجابه دي طب انت قلت لا في مره واثنين وثلاثه هاجي في مره اقول لك طب ماشي اطلع اه روح فهمتني يا رضوى عايز اوصلك لايه لازم ولي الامر الثاني يحس ان معاه حق انه متحكم فيكي خليكي جدع اديله الحق ده لانه حقه ما هو حقه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه انت ومالك لابيك انت ومالك لمين لابيك يعني انت وفلوسك كلك مش كلك على بعض كده بتاعت ابوكي وبالتالي لامك لان الام توصل لها ثلاث مرات مش كده يا رضوى فاحساسنا احنا بالخضوع لاولياء الامور واحساس شرعي وحقهم ما بنتجباش بيه عليهم ولو رفض مرة واثنين وثلاثة فإحنا لو إحساسنا مرة واثنين يا رضوى عودنا أولياء الأمور على الطاعة صدقيني هيراجعوا نفسهم وهو ضميره هيوجعه فديت يعني طولي بالك بس ما يبقاش الوافقة لحظة ايوه حبيبتي ما انت مقتنعه بيها بس مش معنى مقتنعه بيها مش معنى مقتنعه بيها الناس تتنفس مش من حقك عايزه تملكي قرارك عايزه تملكي قرارك ها أه؟ جيبي مجموع كبير ليه ما هو ايه الدليل ان انت صاحبه عقل متميز ان انا اثق في عقلك يعني خليك انت بنتي دلوقتي وانا شايفك صغيره عماله تكبري قدامي انا شايفك طفله انت شايفه نفسك كبيره انت ما قدمتليش اي دليل اي دليل غير الاعداديه انك انت ايه انك انت ايه ذات عقل صح لكن لما بتاكدي الدليل اكتر بانك انت هتخش كليه كويسه او بتفكري كويس او بتنجحي اكيد انا هخطا قولي ايه انا بس عايزه اقول حاجه هو من جمعه من جمعتين تقريبا لبست النقاب اه الله يسخط هي برضه بتقول تجربه عمليه من جمعتين تقريبا لبست النقاب انا بحبه هو مش فرض بس الواحد من كتر حبه للجنه عايز يوصل لدرجه معينه عايز يبقى زي زوجة الرسول زي امهاته هو مش فرض في بعض الاراء وفي بعض الاراء الاخرى فرض يعني اختلف الكلام ده طبعا ما علينا من فرض او مش فرض يعني يعني الصحابه ما كانوش بيدوروا على فرض او مش فرض هم كانوا يعني ايمانياتهم عاليه عاليه قوي فلبسته وعملت مفاجأة لماما وقضيت اليوم بقى بكل سعادة ومش عايزة اسمع لا والكلام ده دخلت البيت <laughs> الحرب العالمية التالتة قامت عليا يعني ولا ومش هينفع طب يا ماما طب فسكت وخدت الكلام وما ردتش قلت خلاص لما تهدى وطلعت الاوضه وكده عماله ادعي ربنا يا رب ومش عارف ايه المهم انت اتكلم معاه رفض رفض يعني مستحيل يعني حد كده يقدر يأثر على ده يعني غير طبعا ربنا سبحانه وتعالى لو جبت لها مين كده مستحيل ده لما يحصل ايه كده تلبسيه آه، إيه وبعدين انت كده مش وحشه انت كده كويسه هو مفيش اي مشاكل مفيش حاجه بيضاء هي دي هتعمل لك ايه ما علينا إيه فانا طبعا يعني هي دي حاجه رغبه جوايا دي حاجه انا عايزه اعملها بس هي طبعا ده مش فرض ومش ومش هلبسه ومش عارفه ايه طب برها البسه وهي مش راضيه وخلاص كده بقى خسرت كل حاجه ولا البسه ولا ما البسوش واقعد اتكلم معاها واتناقش معاها مثلا واحده واحده ولما ارضيها وتعرف ان انا قلعته عشان ارضيها تبتدي تروح معايا بعد كده فبعدين قلعته وسبت لها اسبوع ما اتكلمتش خالص وطبعا الحمد لله الحمد لله يا رب ببوس ايديها وببوس قبل ما انزل ولو كده ما مش نايمه زعلانه يعني والله مش عشان انا مش هتلبسهولي آه، يعني <laughs> مش, مش لتحقيق رغبه يعني هو ده يا وهي ماما شافت مذاكرتي كويس ومبسوطه مني لقيتها هي من نفسها اصلا جت بتتعامل معايا بطريقه مختلفه عن الاول يعني ما عادتش بقى ماما بقى اللي بتزعق لي ما عادتش ما عادتش ماما بقى اللي يعني آه، دايما في تاتش بينا كده زي ما كنتوا يعني مدير معلش بايه عشان اثبت النقطه دي بايه؟ بسلك اللي انت ابديتيه ايوه ايوه الطاعه اللي ابديتها عديت اسبوع جيت قعدت اتكلمت معاها وشغلنا الشيت قعدنا نسمعه ومش عارف ايه فقعدت اتكلم لقيتها برضه رفضت وزعقت معايا جامد انا كل اللي انا كنت عايزه اعرفه طب رغم ان ده حاجه صح يعني هو حاجه صح مثلا انا مش بقول مثلا راح افتح كباريه ولا راح اعمل اي حاجه لا هو حاجه صح ورافضاها بس بس رضاها ولا الحاجه دي فقعدت يعني مع نفسي وكده بقى وفكرت وما اعرفش ايه المهم طبعا قلعته وانا نازله بقى يعني اصلا ماسكه نفسي كده وقلعت مش قادره يعني مش كل الناس عارفاني ومش كل الناس عارفه ان انا قلعته لان لرضاها في ناس تقول إيه، لا ده قلعته لا ده هو وحش مش حلو ده مش عارف ايه فنزلت بوست راسها وقلت لها ماما بجد انا انا هقلعه عشان رضاكي ومش هيبص لو انت راضيه عني بوست راسها وطلعت من من ساعتها بقى اتغيرت معايا بشكل مش طبيعي ليه لان انا عرفتها ان انا قلعت عشان ارضيها فانا رضاها عندي ده حاجه غاليه عندي قوي هي غاليه عندي ارائها دي بحترمها جدا بعد الرفض التام اللي هي كانت رافضاه وصلت دلوقتي قالت لي بتاع الجامعه ما حدش كان يتخيل ان ماما اه ما حدش كان يتخيل ان ممكن ماما توصل للدرجه دي خلاص بتاع الجامعه بس دلوقتي لا ف... فبجد اهم حاجه ان هي تكون راضيه والله بجد مهما مهما كنت مثلا يعني متدينه قليله مش قوي كده ونازله البيت راضيها وبصي ده يومك هيعدي بكل سعاده اليوم هيبقى والله مش كلام سهل معلش ده بعض كلامك انا بعلن يا جماعه اذا كنت انا نجحت في حياتي انا نجحت بدعاء امي انا بقولها صراحه انا امي عشان انا ربنا هداني ارضيها هي قعدت تعيني كنت بنجح في الكليه بدعائي وبنجح في حياتي الى الان بدعائي فجماعه انتوا مش متخيلين يعني ايه ولي امر مش متخيلين يعني ايه ام ولا اب انت امه آه، ايه يعني ما هم كتير في الشارع هم مصر يعني. آه، شكرا يا ايه بجد على على التعليق الجيد ده ايه منصور بجد يعني يعني بتقول ايه بتحل اللي احنا مش عارفين نحله بطريقه واقعيه جدا يعني فارجع آه، تاني واقول الحوار ممكن يتفتح رضوى ما ما ما تاسس بلاش فكره في دماغك ان ما ينفعش على فكره انا واحد من الناس بقول لك اهوت انا اي حاجه بحس انها تنفع ما اعرفش ليه انا واحد من الناس اهو حاجه عجيبه يلا نعمل كذا يلا يعني في اطار الشرع وحلال ومفيش فلوس يا عم هنجيب منين يلا يلا توكل على الله ربنا يسهل وهيسهل يا جماعه المبدا ده والنفس يبقى عندك نفسي نفسي يتسرب منكم المبدا ده انا في حاجات كتيره جدا كنت مثلا اول ما اجي اعملها يا جدع انت هتعملها ازاي انت لا تملك اي امكانيات تعملها يا جماعه انا حابب اعملها وحاسس انها كويسه والله بعملها فرضوى بلاش ندخل على فكره ايه ان مش هقدر على فكره ايه انه مش هينفع هم اصلا قافلين دماغهم يا عم هم اصلا ما بيتكلموش بس يا مستر المشكله ما هو انت ممكن تفتح حوار مع باباك ومامتك آه. وتتكلم آه. ما بفتحش الحوار عشان يوافقوا ها لا ماشي اي حوار بعيد عن الموافقه والرفض آه. آه. بس في الاخر برضه يعني هم بانك لانك بتحبهم انت طبيعي انك لما بتحب حد بتقتنع بس صعب اصلا ان انت تقنعه صعب, جدا, جدا, جداً انك تقنع باباك كويس ما هو طبعا ما هو صعب جدا تقنعيه بفكرتك صح ليه؟ عشان انت معكش الادله اللي تقنعي بيها لا صعب يعترف انه اقتنع معلش اسف ان انا آه. عامل مداخله آه، فجاه اه يعني ص... مش مش صعب ان هو يقتنع يا اخوانا صعب ان هو يعترف انه اقتنع طب ما آه. تسيبيه بقى يعني ارمي وجهه نظرك وسيبيه لا ما انا سبته يوم واثنين وثلاثه طب ما ممكن الحاجه اللي انا عايز اعملها وقلت له <laughs> انا <laughs> بيضيع مني حاجات كتير انا انا بالنسبه لي من السهل جدا ان انا بس الغالب من أولياء الأمور يا نهى الغالب من أولياء الأمور فعلا إن هم آه، لا يسمعون لأبنائهم لأنه معتبره طفل يا جماعة أنتوا مش فاكرين أنتوا مش فاكرين أنتوا اللي كبرتوا في عينين نفسكم بس لا لا يا جماعة انا فاكر أنا يعني مثلا ابني بقى في أولى إعدادي أولى إعدادي إيه أنا كبر بس أنا شايفه إيه أنا مش أنا فاكر يوم أكون لسه مولود في إيدي الصورة عند الأب دي بتبقى ثابتة إحنا إمتى بقى يا جماعة بجد إمتى يبقى لنا رأي في البيت لما نثبت إن إحنا نستحق رأي والنبي عشان خاطري يعني انت بأمارة ايه لك رأي انت بأمارة ايه لك رأي بأمارة نجحت في ايه عشان يبقى لك رأي انت ايه الانجاز اللي انت انجزته في حياتك عشان يبقى لك رأي وبعدين هو انا هفضل كده على طول ماليش رأي اكيد اكيد فترة وهتعدي وبعد كده لما اخش الجامعة الموضوع بتتغير خالص يا جماعة ولما بخلص الجامعة الموضوع بتتغير اكتر ولما بملك زمام امري اكيد الموضوع وبعدين هم اولياء الامور بيرفضوا ليه رخامه غلاسه يعني يعني هم غاويين يرفضوا طب انا هقول لك على مثال بسيط قوي آه. انا وانا في اولى ثانوي كان حلم عمري ان انا ادخل سياسه واقتصاد آه. وكنت عايزه ادخل ادبي على اساس الموضوع ده وانا كنت عارفه متاكده ان انا لو كنت دخلت ادبي كان زماني يعني انا جايبه 90 في علم لو كنت دخلت ادبي كان ممكن اجيب 98 ورغم كده قعدت قعدت يا بابا انا عايزه ادخل ادبي عايزه ادخل سياسه واقتصاد تقول لي في السياسه والاقتصاد تعملي بيها ايه؟ حتى هتطلعك ايه؟ كل كل كل كل همه ان انا هبقى ايه بعد الناس هتقول لي ايه؟ سؤال انت كنت عايزه تخش سياسه واقتصاد ليه؟ انا انا كان حلم عمري ان انا ابقى سفيره اصلا لا سفيره اولا الحلم اللي انت بتقولي عليه ده ان انا اخش سياسه واقتصاد عشان ابقى سفيره انا انا لو مكان ولي امرك هقول لك يا بنتي ده شبه مستحيل حتى يا مستر هدف ما هو ممكن حققش النبي عليا ما انا ما حققتش هدف ما كنتش برج عادي بقى لا ما كنتش يعني ما كنتش مثالي بقى وخيالي ورومانسي وحاطط آه. هدف كبير واقول اولياء الامور ما بيوافقوش ليه لازم لا مش موضوع هدف يعني ما انا لو سعيت في تحقيقه ماشي ممكن ما بقى ممكن ما اوصلش لدرجه سفير لكن اكيد هوصل برضه لدرجه لها يعني لها قريبه على الاقل سفيره <laughs> عايز تقول حاجه يا سنين؟ قولي حضرتك من شويه قلت مفيش حاجه مستحيله واما احط في دماغي ان عايز اعمل حاجه هعملها اكيد كويس ما هي حطت في دماغها اني عايز تبقى ايه؟ اه ماشي ماشي وانا شايفه حاجه ايه بقى؟ خطوه يعني اول خطوه هو الحلم بالحاجه ان الواحد يحلم بحاجه فبالي يقدر خطوات يحققها كويس في بقى حاجه اسمها في حاجات ممكنه لان انا اقدر لان انا ما حدش ليه دخل فيها فانا اقدر اعملها يعني انا الاحلام اللي انا بقول ما ينفعش تتعمل كان كلها من البطل انا صح قال لان انا شايف المعوقات اللي قدامي كلها انا ممكن اكتسب ماديا او معنويا لكن عشان تبقى سفيرة اولا باباها عارف امكانيات الرؤية العامة للمجتمع اللي هو فيه شايف ان الرؤية العامة ديت صعبة قوي الايام دي سفيرة لان سفيرة مش معتمدة على الكفاءة للاسف احنا مجتمع مش معتمد على الكفاءة فلو كانت المسألة كفاءة كنت قلت لها موتي نفسك عشان تبقى سفيرة لكن للأسف الشديد باباها فاهم في رؤية سوداوية دلوقتي ان الواسطة هي الأساس في التعيين ونحن لا نملك تلك الواسطة يبقى احنا ماشيين ورا سراب ولا لا ما هو انا ما مشيش ورا سراب يا ياسمين من الأول وأقول لا أحققه إيه؟ لا زمان ما أنا بقول لك خلي بالك في قيم في المجتمع اتغيرت يا ياسمين ردا على كلامك في فرق ما بين الهدف والسراب هل الهدف ده يمكن تحقيقه ولا لا يعني في أهداف سرابية وأهداف حقيقية أنا بقول لك مهما كان الهدف صعب التحقيق بجد انا مؤمن ان انا بدعو ان ربنا على كل شيء قدير وانا اصلح نيتي مع الله وابذل جهد خلاص هيتحقق وياما حاجات كانت بعيده جدا بس مين البطل انا انا البطل اللي انا الامكانيه معتمد على امكانياتي انا فهمتني يا ياسمين فانا عايز ايه عشان بس نخش في موضوع تاني عشان بس ما اقول لك حاجه مهما الأهل أه-، دي دي مشكله يا جماعه بتتناقش في كل النظريات التربويه بس عشان ما تطولش مشكله ان الاهل بيحملونا فوق طاقتنا خلاص يبقى انا اعمل اللي عليا بس ما احسش ما احسش بالفشل امتى احس بالفشل هو انا ايه فشل يا جماعه ان انا كنت اقدر اعمل وما عملتش يعني بمزاجي ايوه يعني انا طالب مستهتر لا بذاكر ولا بفتح كتاب وبطنش الدروس وبمتحن وبجيب درجات زي الزفت ده الفشل وبمزاجي لكن انا جبت اخري وعملت اللي عليا وهي دي النتيجه لا مش فاشل ده قدر صح في فرق ما بين القدر والفشل ف علاج اخير كده بقى يا جماعه علاج قلت الحل يا جماعه ان احنا اه وقت الابد لا لا لا الحل المشكله دي منتشره الحل يا جماعه ان لازم الاباء يحصل لهم توعيه ولازم صوتكم ده يوصل لهم واحنا لا لا لا لا لازم يحصل وسيط ما بين الابن والاب وده اللي انا شايفه دلوقتي واللي احنا انا استاذ محمد قلناه من زمان ان فعلا في كارثة تربوية في البلد وفي نوع من انواع الانفصال والاسرة اللي متكونة من عدة جزر انا مش بقول كل الاسر كده في اسر ربنا نعم عليها بالترابط وبالتفاهم وبالتآلف الحل الصبر الى ان تثبتي مكانتك الحل الطاعة لان هو وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم الحل ان المعاملة بالاحسان مع الوالدين هي طريقتهم الاحسان يعني ايه احسان فوق العطاء لا هو انا شايف ان هي اساسا النظره العدوانيه منك انت اخطر من من من معاملته هو معاكي يعني شايف النظره العدوانيه ان الاب دون يعني عدوك او كده دي اخطر بكتير من نظرته معاك والنقطه الثانيه انا حاسس ان انت هتسالي سؤال هيخدمنا اتفضلي انا عايزه اقول اتفضلي اتفضلي إيه، انا في الاول كان ماما يعني احنا برضو بيحصل لنا حوار هادئ وكل حاجه واول ما بقول لها ما ما تعجبهاش انها تزعلان كان كده في الاول بس نتيجه يعني مثلا قوه الحجه و واما احس اني شديت معاها مثلا زياده او اتكلمت كلام ما يعجبهاش او موطيه شويه وكل حاجه تعجبها برافو يعني عليك اخد وقتي معاها كده لحد ما بقيت من مثلا شهرين كده بدات تقول يعني مثلا زياده تجيب زياده تجيب رايك بقى مش عارفه ياسمين انا لسه بقول ايه بدون ما اقطع كلامك باماره ايه اقتنع بدماغك اصلا انت ساكت وما بتتكلمش ولما تتكلم بتزعق طب انا هقتنع بيك ليه ياسمين قالت ايه بالحجه ووطلها وارجع يا جماعه اقنعوا ابائكم انكم كبرتوا اقنعوا ابائك بايه بايه مش بالصوت مش بالصوت العالي مش بنزع الباب ورايا وانا داخل آه، خالص خالص برافو ياسمين كملي يا بنتي إيه، يعني بدات تاخد حتى رايي في حاجات يعني حتى انا ما فهمتنيش يعني انا يعني نفسي ما تخصنيش بدات تقولي يعني حتى مثلا اختي تقول لاختي خدي راي ياسمين ده كذا رايها كويس فاهمك حبيبتي لا لا صح برافو لا صح انا فاهم قصدك ايه ان امك بدات تقتنع بارائك بالظبط كده يعني بدات تحس برضه ان انا يعني مش من اول مره اقتنعت ياسمين من اول مره من اول مره حدثتيها قالت ياسمين بقت رايها رائع لا طبعا ده 10 مرات صح اكتر من 10 مرات صح ما اعترفش ساعتها ان انا الصح مثلا وان انا رايي كويس وكل حاجه بس بعدها بفتره يعني تقوم معترفه يعني تشوف فعلا خلي بالكوا ياسمين وايه دلوقتي نفس المنطق ايه قدرت تقنع امها بقضيه هي مش عايزاها صح وياسمين قدرت تقنع امها بانها صاحبه راي بايه بايه بالانتصار بالطاعه بالاحسان بالذل اذا في حاجه يا جماعه والمهم يا مثلا ان الراي برضه ايوه انا عارف لا ما انا عارف عارف لا لا عارف يا ياسمين لو انت عارف ان رايك غلط وما اقتنعش بيه مش هزعل الام والاب يا اخوانا زي ابو سفيان بالظبط قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من دخل بيت ابي سفيان فهو امن كانت سياسه اللي هو ان انت ترفعه وتديله قدره قبل ما تبدا في حديثك لان في اداب للحديث مع الاب والام اساسا الاول آه، ان انت تعرفه ان هو كل شيء وان هو رايه السديد وان انا مهما وصلت برضه انا ما عنديش خبره فانا محتاج لك ما بتبداوش الحوار كده حد يبدا الحوار كده لا انا يعني عندي مشكله ومش عارف انا زمايلي برضه عقليتهم بسيطه شوفي الاقتراح ده ومش هلاقي زي حضرتك ما شاء الله ناجح في حياتك بس انا انا شايف ان انت نموذج يعني ايه مشرف وبتاع وكده وعاوز استشير حضرتك في حاجه وحضرتك دي برضو مؤثره جدا من من من بدري ما, ما بيتقالش كده طبعا وبتتكلموا باسلوب وحش آه، دي نقطه النقطه الثانيه بقى ان انا ممكن اعالج قضيتي مع ابويا عن طريق الاسقاط على حد تاني اه زي ما بقول لك آه، ممكن تعالجي قضيتك مع والدك عن طريق الاسقاط على شخصيه تانية يعني انا كنت بعملها دي احيانا انت انت عندك مشكله آه، مع واحده زميلتك او كده تعرضي قضيتك على انها قضيه واحده زميلتك فتقوم تتكلم معاكي بحياديه او الاب بيتكلم معاكي بحياديه يعني اولياء الامور برضه مفكرين وعارفين الكلام ده لا لا انت عارفه هو عارفه لما تكونوا قاعدين انتوا الاثنين تضحكوا على بعض آه، يعني ده في حد ذاته نجاح يعني هو كون ما خلاص ما هو عارف ان انت بتتكلم على نفسك طب والحوار ماشي ما ده اللي احنا عاوزينه بس الحوار يمشي حلوه دي حلوه فاهم <laughs> فاه ممكن ده علاج برضو اه هقول لك انا هي النقطه اللي قالتها هدى وعلا دلوقتي مع بعض اللي هي اللي هو الايه التانيب المستمر من الاهل انت ما انتش نافع انت فاشل اصلا انت مش هتجيب حاجة انت مش عارف ايه انت لسه عيل انت انت في حين لو شفتهم بيتكلموا ازاي عليكم قدام الناس لا بيتكلموا كويس جدا ده يعني رائع وده كويس لا يا ولد طب ما بيكلمونا احنا يا ولد ما بيكلمونا احنا ما بيكلمونا احنا كمدرسين هو ان هو وحش ولا غبي ولا بتاع ما طيب عشان بس نختم الندوه ممكن فرديا لو حد معاه وقت بقى يعني ممكن يعني آه. الندوه ولو حد عاوز يتكلم معاه وقت آه، عايز بس اقول ايه يا جماعه عايز اقول ان اولياء الامور وهم بيأنبونا وهم بيقولوا لنا قوموا ذاكروا وهم بي... بحكم وظيفتهم يا جماعه انتوا بكره تبقوا في نفس الموقف وهتلاقي ان الابناء بيستعبطوا يعني سيبوهم بقى كده ما تقوموش قاعدين بقى والابن كمان مشكلته ايه ان الابن ما عندوش احساس شويه يعني هو قاعد نص ساعه ومامته طنشت اقوم من نفسي اذاكر لان انا متوقع انها تقول له ذاكر ما خليه ذاكر ما افضلش اه يعني انا برضو افهمها عارفين لو لو الاب او الام شاف الولد عنده مسؤوليه خلاص هو هيسكت لكن احساس كنتوا او اعطاء الاولياء الامور احساس بانكم ما عندكوش مسؤوليه هو ده اللي بيخليهم يحلوا محل المسؤوليه دي وعلى فكره طبعا الكلام ده هيكمل بعدين لان العلاقه ما بين الطالب وولي الامر دي واضح ان هي علاقه عميقه جدا بس انا هختم الندوه واللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يتفضل يتفضل ويا رب كده ان شاء الله الندوه الجايه باذن الله هنعلن عنها برضه وهنعد لها اعداد اكثر تنظيما واكثر عمقا ان شاء الله رب العالمين وبرضه هنجيب عنوانها منكم ويا جماعه ادعوا لنا احنا بنعمل دلوقتي سلسله السلسله ديت بجد اللي يا رب تدعوا لنا كده ربنا يلهمنا احنا هدفنا ان احنا نعمل سلسله اسمها سلسله كيف تذاكر من خلال آه، القران والسنه ازاي تذاكر وازاي تنظم وقتك من خلال القران والسنه كل اللي طالبه منكم انكم تدعوا لنا ربنا يلهمنا بس اه بس عشان ده مش هيجي الا بالتكاتف وبالتعاون ده وبالدعاء ده ويا رب وهي حاجه جديده على فكره ان احنا نتكلم في موضوع زي ده وتقولوا ارائكم برضو ابقوا ابعتوا لنا ارائكم من خلال الموقع يا جماعه من خلال من خلال هنا الندوات من خلال ورقه اكتبي لي ورقه وانت داخله جوه اسمها الحصه واحنا بنعمل فريق عمل للندوات ديت اذا لو سمحتوا يا جماعه تشاركونا في تصور ازاي السلسله دي احتياجاتكم ايه واعملوا كده اكتبوا ورق اكتبوا افكاركم يا جماعه افكاركم دي كنز انتوا مش متخيلين يا جماعه لما احنا نسجل ندوه زي ديت وانا نقعد نسمعها تاني ونصفي الداتا اللي فيها ونصفي المعلومات اللي فيها ونوصل انتوا اديتوا لنا كنز والكنز ده مش لينا احنا مش احنا ننتفع بيه هننفع بيه غيركم فانتوا يا جماعه الجيل الاول للفهم الجيل الاول في المنصوره او في ال... فيش حد بيعمل الكلام اللي احنا بنعمله ده خالص فانتوا الجيل الاول اللي هنطلع عليه وهناخد منه وياخد اجر كل الاجيال اللي جايه فما اوعوا تفكروا ان اجركم قليل ولا أجرنا إن شاء الله قليل كل فكرة منكم أقسم بالله العظيم وأنا بقسم بالله كل فكرة هتجيلي مكتوبة في ورقة عن سلسلة كيف تذاكر كل هتتدرس وهتتقال في وسط الناس خصوصا لما تكون فكرة لها قيمة وانت خد ثواب بقى يا عم للصبح كل ما الفكره دي اتسمعت في شريط او في اسطوانه او او على الموقع او أحد ونفعت الناس اقسم بالله العظيم ربك ما بيسيب كل فكرة هتاخد على حسنة فأرجو يا جماعة كده ان احنا ربنا يا رب يوفقنا جميعا ان احنا نعمل حاجة وكلنا هدفنا يا جماعة هي ربنا سبحانه وتعالى وهي الجنة ويا آه، رب كده ان شاء الله نبقى على خير ونختم بنفس الدعاء اللي بدأنا بيه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه